baba, ile sauti inakufikiria kujua, nafikiria sauti ya mtoto tayari nikaanza kufikiria maswala. Kukuta mimi nipo kule juu ya mtu, mtoto akaja mpaka pale chini pale, kwa sababu palikuwa ni peupe, aliweza kuniona haraka kule juu. Jirani mmoja alikuja pale akaniambia, hivi wewe ndio baba hawa watoto? Nikamwambia yeye, eh, naye akaanza kulia, akasema dai da, duniani kuna vitu vibaya sana, tulishaambiwa umekufa wewe mm. na mimi ndio kwangu kule kule. Kufika pale nikatenga viazi kidogo, atakuja mwenyekiti wa kitongoji, bwana <clears throat> kuna tatizo, umempiga mama wako, umemvunja mkono. Nikamwambia ni kweli, ila muulize nimempiga wapi. Mm. Eh, akasema bwana, huyu mama ni mkorofi bwana, ni mama yake mdogo, kwa sababu hata chini katoka kasababisha masuala masuala ambayo sio sio mazuri kidogo. Kaka yake yule uh, alioniambia kitu viazi vinachimbwa, naye akawa amefika, mm, mjomba yule mjomba yule, mm. akasema nyie kijana, watu mtaka mumle nyama kwa lazima huyu sasa angalia nakuja kukatokea ushavunjika mkono. Wewe usimfuate mashambani mimi niko nakwenda kule juu. Mm. Swali so, likawa ni gumu tayari ni jioni muda umekwenda ikabidi funge miti yule mama mkwe. Mm. Mke wangu ashanikimbia pale niko na watoto, mama kule ndio yuko yeye na mimi sasa na, na watu wake wengine. Mm. Ah, kwa kweli palivyokucha asubuhi ikazimika kutenda kwa mtendaji kupata barua kumpeleka hospitalini mama. Mm. Ikaonekana kwamba sasa mama inabidi akubaliane kwamba ionekane yeye kagongwa na pikipiki kadondoka amevunjika mkono sio kupigwa na mtu tena mm. ili pale kanike PFC kutibiwa kwa sababu yeye ndio mwenye kosa mm. pale sheria yote kanisimamia mimi kuanzia mwenyekiti wa, wa, wa kijiji mtendaji ikabidi wasema da huyu kijana bwana anapita changamoto nyingi sana ikabidi wanisaidie mama akubali maelezo na ndugu zake sema ukubali kwa sababu ndio masibisha yote mm kwa mama ikabidi nipewe pale kumpeleka hospitalini mama mkwe government Iringa mjini. Mm. Kufika pale wakampa dawa wakamwangalia kwa sababu anakaa naye siku kama kadhaa mlete tuje tumpige x-ray. Mm. Kwenda kumpiga x-ray kuonekana kavunjika mkono. Mm. Siku hiyo ndo nikawa nime ndio nipeleke hela kama laki moja na elfu ishirini. Niliuza tena mimi mahindi nikapeleka hela wakaenda kumfunga POP mama mkwe. Jioni yake shemeji yangu akawa ameingia, ambapo dada yake na mke wangu, ambapo yeye yuko hapa Dar es Salaam na ndipo mke wangu alikuwa alipokuwa amekimbilia. Mm. Alikuja naye akiwa yuko moto sana, amekasirika, ni hatari sana. Mm. Mimi hata kila kiongea nikawa simuelewi, nikamwambia mimi sina kusudi kufanya hivi kwa mama yangu hata siku moja. Mm. Yaliyonitokea mimi hata sikata mwenyewe hata sielewi hapa nilipo. Ah, basi na yeye alichokifanya akabidi apate maelezo kutoka kwa wananchi pale, kuonekana mama yake ndio ana mapungufu, akambeba akarudi naye Dar es Salaam. Mimi nikabidi nibaki Iringa pana watoto wangu. Akamchukua mama mkwe sasa. Eh, akamchukua Nilikaa na wanangu kama miezi sita. Mm. Niko na watoto wangu naendelea kuwahudumia. Baadaye katika miezi sita hiyo mwezi sita kumalizikia, serikali ya manispaa ya Iringa ilikuja pale kwa ajili ya kupima pima mashamba kwamba watukatia hati miliki. Mm. Walionunua na wenyeji na wakazi wa pale kupima kijiji kipimo chote kwa ujumla. Mm. Mwezi wa sita kuja kukamilika na, na mke wangu naye akawa amekuja mke wangu. Alivyokuwa amekuja pale watoto wana hamu na mama yao. Nikamwambia nyinyi mpende mama yao, mama mama inabidi mama tubaki naye. Mm. Nikawa mimi sina nguvu, nikabidi niwape nafasi watoto. Basi mama umeshafika sio na Sasa ila sasa tunde wa serikalini kwanza. Wakasema oh, bwana huyu ni mke wako, umeshakuwa na watoto wenyewe, vumilieni muishi tu ndugu zake hao. Mm. Kaka mtu leo mfumania huwezi kuwa na nafasi ya kuishi naye bro. Yaani huwezi hata kuwa na moyo wa kusema utamkumbatia, ni yaani hupendi hata kumwangalia. Mm. Nilikaa naye pale kwa kinyonge sana. Lakini baada kama wiki moja akili nijia mimi nilikimbia nyumbani kwangu. Nikabidi nikimbie nyumbani kwangu. Yaani ilikuwaje? Ya, nikaa tu. Yaani wakati amekuja inakuwaje mpaka unakimbia? ya nilikimbia baada ya kuona kwamba mimi hata kukaa naye nyumbani kwangu nikawa sipendi, yani akipita pale mwenyewe kwangu nikimwangalia hivi sina raha, yani ni mnyonge. Ah, chakula chenyewe akipika mimi sikili, kwa sababu nikawa simwamini tayari, nimepitia wakati mgumu. Kwa hiyo nikajikuta pale nipo kwa shida, na tayari huyu naambiwa nikae naye kwa sababu ni mke wangu, lakini kwa maamuzi yangu sikupenda nikae naye tena, mm. kwa sababu nikaambia, jamani, naweza nikafanya mambo mabaya kwa huyu mama, mm. hata nikavua tu kabisa mwenyewe nikajiua, mm. lakini Watu wakasema bwana, mzazi mwenzio vumilia, ikabidi kweli nimwache. Hasa ili kumwacha endelee kuishi yeye, mimi kwa sababu roho yangu ilikuwa ipende niwe na kukutana naye, hata akiniongelesha jambo kumjibu kwangu ikawa ni shida namna kumjibu. Hmm. Matukio mengi ambayo nimenifanyisha mimi nifikie hapo, nimemshuhudia mambo mengi akinifanyia zidi yule kijana mpaka kuja kumfumania, nikimwelekeza ni mkali, yani ni kesi nyingi mheshimiwa. Hmm. Basi mwisho siku mimi nikabidi nimwachie nyumba mke wangu, nikawaambia wanangu, mimi sawa wanangu saizi mimi nikiangalia maisha nyumbani kama mabaya. Uwezo kulima sina, hela hapa ndani hakuna, saizi vyakula vimeshaisha, sijalima kwa misukosuko. Mimi acha niingie tu Ipogolo mjini nikatafuta riziki. Kutafuta tafuta tafuta vibarua vya ulinzi mjini. Mm. Kwa bahati nzuri nilipata kazi sehemu moja inaitwa Afro Oil ya kuosha magari. Mm. Pale nilikuwa naosha magari lakini pa kulala sina. Kwa hiyo nikaa nalala kwenye mabanda ya watu mabanda watu, mtu kafunga kibanda chake pale, mimi nalala pale mpaka asubuhi. Pakicha asubuhi na mimi naingia mtaani najishusha kama shughuli za watu wengine, takriban kama mwezi mzima mm. niliishi vile. Watu wakaendelea kunizoea kwa sababu ya kingoma changu, sababu mimi napenda pia na kipaji cha kuimba ninacho, napiga piga kimziki mle kujiburudisha. Sina yani, nimekosa pa kukimbilia mm. Kile kisha wiki narudi nyumbani, nilichokipata naenda kwa hapa watoto wangu. Sasa nilipokuwa nikiishi, ikabidi siku hiyo nifike pale nikawa nimeandaa mahindi kama plastiki moja nikasage ili ni, ni, niwe nakula na masela mtaani huku huku nafanya kazi zangu mimi. Kweli ikawa ni hivyo, nikafanikiwa nikawachia watoto wangu hela. Baada ya wiki moja baadaye tukaambiwa kwamba bwana, sasa ardhi za Iringa zinapimwa zote pale kijijini kwetu sisi mm. tuende, tuende tukapime. Muda huo wale watu wa kupima ardhi walishatushauri kwamba wanandoa tupige picha ya pamoja mm. kumiliki zile mali mm. naona bwana, hiyo hivyo baba na mama waliofunga ndoa pale walivyofika nyumbani kwangu mimi nilikuwa sipo, walimkuta mke wangu mm. Mke wangu pale akawachukua maamuzi ya kunipigia simu kwamba bwana, njoo watu wakatishaji hatimiliki wameshafika hapa nyumbani mm. Kaambia sawa, nimkuta pale kaishashika kile kipande cha kupigia kula anacho, na wale watu kaishawekeza walishatuma pale nyumbani wamemaliza tukaambiwa tukae sehemu fulani kwa ajili ya kupigwa picha. Mimi nawaza napiga picha na mke wangu kumiliki mali hii, naanzaje? Kule juu shambani na eneo kubwa kama kama heka nane hivi mm. Naona bwana, na miti imeshapanda panda. Ulikafika muda tuko watu wengi pale kijijini tumekusanyika pale. Kwenye kupiga zile picha likaitwa jina langu mimi na mke wangu. Mimi nikagoma, nikaambia heshima samani. Mimi sio mzaliwa hapa isipokuwa ni kwamba huyu mama umemkuta pole pale, umemkuta kama mzazi mwenzangu, sio mke wangu tena. Mm. Kwenye upande wa mke alishatoka. Mm. Huyu mama akasema, "Ha, kwa nini bwana Masegedu?" kama hivi, huyu mama hapa kijijini ndio kwao. Familia unaona hapa karibia wote ni familia yake. Mm. Mimi ni mgeni, lakini nilipofika hapa wao watamani mimi nikae katika mazingira yao. Lakini mimi nijituma nikafika sehemu nikanunua hapo mlipopakuta, mlipomkuta yeye na maeneo mengine ambayo nimeanunua kupitia mwenyewe. Sawa bwana. Sasa huyu mama alishanisaliti alishafika sehemu hapo hapo kwangu pajenga aliamua kukaa na mwanamume mwingine zaidi ya mwaka mzima amekaa naye. Kuna ushahidi wa watu hapa wanajua, mm. kaka yake mwenyewe kama mwenyekiti kitongoji hili analijua. Mm. Sasa leo wanavyoniambia nipige picha naye pamoja huyu kumiliki mali na yeye shida yake ilikuwa ni kuniua ili apate uhuru wa kuishi pale na mtu mwingine. Je, nitaishi salama mimi jamani? Mimi Mm. naombeni kitu kimoja ndugu zangu. Huyu mama ni, ni mzazi mwenzangu. Nitampa heka moja kule atajikatia yeye ataamua yeye auze au akae na mtu mwingine yoyote anayompenda yeye ili mimi nibaki salama na familia yangu. Huko nitakata mwenyewe, nitaandikisha mali ya watoto wangu. Mm. Ah, wale jamaa ikawa na wao wamepata mshtuko kwa sababu ni wageni. Alafu mm. ni watu wenye elimu zao wametoka mjini huko mm. wakibidi kidogo atuweke chemba na mwenyekiti wa kitongoji katikati yake mm. kuuliza mwenyekiti wa kitongoji akasema bana, ni kweli anacholalamika kijana ni mambo ambayo yako bayana, ndivyo alivyofanya dada yangu. Wewe dada, vipi? Mbona unaonekana unafanya vitu vya ajabu sana? Huyu kijana baada ya kuzalishwa ukiwa kwa kwanu tu, lakini katafuta kwake, huoni kama ni furaha kubwa? Kwa nini unafanya mambo namna hii hapa? Basi sikiliza, kuna eneo kule amekupatia laika moja, ndio tundo kati ya timiliki. Kwa hiyo kuhusu picha hapa, wewe usipige, atapiga huyu kijana mm. Sawa bwana. Oh, kama hataki kupiga picha pamoja mimi na yeye, basi naye mashamba sitaki, kwa sababu mashamba anajua mwenyewe alivaa nunua, mita sijui alivyopitia pitia mwenyewe. Mm. Naona bwana, mimi sitaki kupiga picha yote, ajikatie tu hizo ardhi zake. Wewe kwa nini unasema hivyo? mwanzo kajitoa, bado mwanamke aking'ania pale, kwambia haya, andika hapa mwenyekiti kitu kitongoji na wenyewe jamaa kaja andika pale shamba mali za mashaka masajili mwenyewe ndo atajijulia mwenyewe. Kweli mimi nikapigwa picha yangu pale ya kwanza jioni tayari saa kumi na mbili nikajiandaa nikarudi ipogolo mtaani kwangu nakolalaga kwa kwa wenzangu mm. huku mm. nyuma kwa usiku ule baada ya kuwa tayari shafika kwenye maamuzi ya shamba mm. hivyo kwamba tayari yeye hausiki tayari kwenye shamba mm. Mheshimiwa mke wangu ndo siku hiyo aliamua sasa kuuza kila kutoa kila kitu ndani kwa usiku ule akauza sijui aliviuza, sikuweza jua, kwa sababu mzaliwa pale bwana mwenzangu ana, ana sehemu nyingi za kukimbilia. mm. Nguo zangu zote akachoma moto, vitu ambavyo hakuweza kubeba pale aliwasha moto vyote. Mm. Vitu ambavyo alibeba alibeba vyote, vingine kugagua majirani zake anaowapenda, vingine kwenda kwa mamake mzazi, nyumba libaki nyeupe, hakuna kitu. Mm. Akawa mwanamke ametorosha watoto wangu, alikuwa kwa shuleni, akakimbia nao Dar es Salaam kwa dada yake, ambayo dada yake ni kama walikuwa watu wako pamoja katika hii connection kwamba mafanikio yao yao pamoja. Mm. Huyu dada shemeji naye akampokea mke wangu huku, akawa amekimbia na watoto yuko nao huku. Ambao kwa mara ya kwanza alivyokimbia miezi sita alimaliza akiwa kwa shemeji yangu huyo huyo. Baada hali kwa imesha kwa mbaya kwamba shambani tena hahusiki, kauza vitu kakimbia, kaacha niko peke yangu sasa na watoto watoto wote kwa mondoka nao. Mm. Mheshimiwa, mm. mimi siku napigiwa simu majira kama ya saa kumi na mbili hivi asubuhi. Naambia bwana, mbona kwako kuna moshi mwingi sana? Kaambia moshi, hapo kuna watu yuko mama Khan na watoto wake, akasema hakuna mtu, watu wamejaa hapa, tunaona kuna vitu vinawaka tu hapa, yani moshi na kana moto kwanza umekesha unawaka hapa kwa mm. kwa hiyo lazimika mimi ndio kule ninakuja, nilikuwa na kibesi changu kidogo kidogo, kufika pale hey, I said nilibaki tunasikitika ndani niko upe kote, hakuna hata kitu, vibakuli nini, suruali nilibakiza. Kulikuwa kuna kanzu moja ndio ile, sijui aliamua tukuniachia kwamba tafanyie ibada, akaninizia tu sehemu akaiacha pale mm. vitu vingine vyote kachoma moto nikabidi sasa pale mimi nimchukue tu hatua kumpigia simu mwenyekiti wa kijiji mwenyekiti wa kitongoji kumpa taarifa kama kaka yake bwana mama kashaondoka, na kwa sababu ni swala ambalo ni pevu lina muda mrefu maluloni na mke wangu mwenyekiti kumpigia simu na mtendaji akisema na wewe njoo chukua tu barua za kwamba mke wako amekimbia, sawa bwana, uwe nayo kama tahadhari. Mm. Nikamwambia waheshimiwa, mimi kwa sababu na kwa hatua nilopitia kwa huyu mwanamke na yeye hapa kazaliwa hapa hapa, huyu wanajua alikomficha wazazi wake, mimi huo muda sasa hivi sina, nishachoka. Mm. Kwa hiyo kabidi niachane na hiyo habari ya kufuatilia si barua na nini, nikabaki peke yangu pale kijijini, nikaendelea kuishi Iringa peke yangu. Sasa mwanamke alikuwa amekimbia Dar es Salaam, muda huo sijui yuko wapi. Kwa dada yake sawa, lakini dada yake alishahama kule maeneo ya Mbezi, anakaa wapi sijui, na watoto wangu basi nibaki kule Iringa, nilikuwa kwenye hali mbaya, sina pa kuanzia tena, na mimi nilikuwa ni mkulima, nalima ndo napata chakula, naona maisha yanaendelea na watoto wangu tayari ndo kulima tunasiwezi chakula ndani hakuna, kwa bidii sana niwe mpigwa vibarua wa, wa mitaani sasa. Mimi napiga vibarua mitaani, na palilia mahindi ya watu, nafanya kazi za kuosha magari na napiga piga kimziki mtaani, wananipa 200, 300, naendelea kuishi DMD DMD, nikaendelea kujulikana siku mpaka siku, nikaendelea kuwa katikati ya watu sasa mm. wana mheshimiwa. Lakini sasa huku nikiwaza watoto wangu huku wanaishije, nikapata namba ya simu ya shemeji yangu mkubwa, nikampigia simu shemeji yangu mkubwa, nikamwambia watoto wangu hawajambo. Akasema wanao hawajambo, watu wako vizuri, wako wapi? Unataka kujua ili ufanye nini? Nikamwambia jamani, shida yangu tatu niongee nao. Akasema utaongea na watu wako utawapata wapi? Sawa bwana. Ah, kweli mimi kia nikipiga simu sijawahi kuongea na mtoto wangu zaidi ya miaka mitatu. Mm. Naongeaga na wao tu. Kwa kweli nazidi kuchanganyikiwa. Mama yangu kule yuko Tabora, yuko mbali. Naye maisha yake ni magumu. Mimi ndio kila kitu. Ikabidi sisi nilazimike mwaka 2001, 2021 nikapata bahati ya kuja Dar es Salaam. Mm. magari ya malori haya kule hati vipi? Hati miliki ni, ni baada ya kuwa nimesha katia hati miliki ile mashamba, tulikatia tukamaliza kweli mheshimiwa. Tulikatia tukamaliza, tulikaa kama miezi mitatu tukigawia zile hati miliki za mashamba yote kwa baba. Ehe, mashamba yote nilipata hati miliki tatu za zile eka nne nne na ile ya nusu eka pale nilipo nimejenga nyumbani kwangu. Mm. Lakini kwa sababu bado nilikuwa ni mtu wa kuumwa. Mm. Kule juu shambani kwangu alisema moja nililiuza. Mm. Niliuza kwa shilingi milioni moja na laki mbili. Mm. Eka nne yote nika nimeiuza. Ile pesa mheshimiwa hakuna anachokifanyia, iliishia ishia juu juu tu, yani hakuna macho anachofanya cha msingi. Swala ambalo nikabaki tena kwenye sintofahamu, niko na sasa mpaka hivyo nitauza sasa mashamba yote nitamaliza sasa, mm. haiwezekani. Pata nafasi ya kuja Dar es Salaam huku, ndo nikaondoka ile mwaka 2021 ulikuwa mwezi wa tisa. Kabla sijaja Dar es Salaam, wakati niko hapo ndo najiandaa kuja hapa, mm. kulishavumishwa maneno na mama mkwe wangu kwamba mimi nimekufa wakati tunaishi pale mjini Iringa sasa mitaani mm. kwamba wakapewa taarifa huku yule mwanamke wangu kwamba huyu jamaa ameshakufa hayupo tena duniani. Kisa kilikuwaje? Ah, ina maana yeye aliona kwa sababu tayari nilikuwa naumwa, yaani ni mtu ambaye kabisa mwenye dalili za za hatari kwa ule ugonjwa niliokuwa nao. Unaona? Eh? Kwa hiyo nilivyokuwa nimeenda mtaani huko tayari sipatikaniki, sijulikaniki niliko na yeye akijua mimi hapa sina ndugu, sina mama. Habari kavuma mimi nimekufa. Kwa niko pale Ipogoro. Kweli mimi nikajua kama utani, lakini siku moja nikaja nikatembewa na rafiki zangu wa karibu wakinifuata mm. kwamba bwana, eh, sisi tumepata habari kwamba umekufa kule, mama mkuu wako machinja paka kuku, amefanya paka sherehe kwamba bora likafwe. Kwa hiyo sasa tumebaki huru, mashamba hayo yote ni ya kwetu. Mm. Nikamwambia ndugu zangu, ina maana mimi nataka nife kwa ajili ya ardhi zile ardhi tu au nini kikubwa? Mm. Akasema ah, bwana ndivyo ilivyokuwa, lakini wewe usijali, kama uko sawa kule kijini imevuma hivyo, wewe umekufa eh bwana Masegedo kwa basi mimi jamani mimi niko mzima ndugu yenu niko safi nikapigiwa simu na watu wengine kaanza kuongea nao pale pale kuna dada yake na ule mama mkwe ambaye alikuwa naye nisamini sana naye mm. akasema mwanangu baba Mungu atakusaidia tu tumeshaambiwa umekufa tena muongeaje mama mkwe wako mwenyewe kama mama mimi nipo kwa Dar es Salaam habari zilizowafikia hizo na watu wangu akamwambia mimi nimekufa. Yule mwanamke wakati alivuta kule Iringa kuja huku Dar, hakukaa muda mwingi akaa tayari mwanamume mwingine ambaye amezaa naye mtoto mwingine ambaye alikuwa akiishi naye. Yule mwanaume naye naye aliambiwa kwamba yule mke wa huyu mwanaume wa huyu mwanamke amekufa, ashakufa naye mume wake, ni wewe sasa. Ehe, ah, huyu bwana amekufa, kumbe ameshakufa yeye. Sasa jamaa akaenda kushona mwanamke pale, kaza naye mtoto mtoto mwingine naye. Watoto wangu nao wenyewe wakaamini, wakaaminishwa hivyo kwamba baba yenu kule alishakufa. Na no, watoto wangu alilia sana bila kujua kwamba baba yetu tunampataje tena. Lakini mwisho wa siku mimi niliweza kuja Dar es Salaam. Nikafikia Mbweni. Mbweni hapa nilikuja na jamaa wangu mmoja ambaye naye pia alifika sema kama ameondoka. Kwa hiyo nikabaki hapa kwenye site ile napigapiga vibarua, mwisho wa siku natafuta watoto wangu utawapata wapi. Mungu mwema, kuna shemeji yangu akasema, na mimi nakupa siri ya watoto wako pale walipo mm. ila usijue kabisa mimi ndio nimekupa ayo mawasiliano. Kule juu kwenye mlima kule wazo kuna nyumba ipo kule, ndio nakaa watoto wako mm. Kaambia ah, eh, eh kweli kaka. Nikabidi siku nijiandae, nimeuzaza vikachakacha na pipiga malimba mtaani nipate viela, nikaenda mpaka kule cha Simba. Siku ya kwanza nilikosa, ya pili nikashindwa, ya tatu, ya nne nikafanikiwa, watoto wangu nikakutana nao njiani wakati ilikuwaje moment? Yaani, moment kukutana na watu wangu kwanza ilikuwa ni ajabu sana. Kukutana na kijana mmoja hivi njiani, nikamuuliza bana unamjua Karani? Sema yeye eh, Karani namjua kijana mmoja hivi, tunacheza naye mpira. Anapatikana wapi? Nenda pale kule juu mwishoni karibu na mlima ule kwenye menyuko kule kwenye nyumba yuko pale ndio wanakaa wao. Mm. Nikasema sawa. Watoto wale pale mtaani walishokuwa ni watu ambao watu wanawashangaa shangaa wametokea wapi hawa, kwa sababu ni walikwenda tu watoto wengi, alafu inaonekana kama wametekwa vile hmm? Eh, kwa sababu walifika pale walikaa kwa muda mrefu bila kwenda shule, huku walitolewa, walikuwa wanasoma shule kufika pale walikaa tu shuleni, tuna hakutaka hakutaka kupelekwa shuleni. Mimi nilipofika pale siku hiyo, cha kwanza nilimwona mwanangu mdogo wa mwisho ule la kiume kama inama kwenye kopo moja hivi, nikakaangalia hivi, nikakajua kale katoto mm. Da, isa nikete Rashidi Mtoto alivyoshtuka hivi alivyoalisema tu baba, akaanza kulia naye Mm. Ndo toka ndani wale wengine, hakuna mtu aliyoamini walianza kulia, mwenye nikaanza kulia. mimi Nilikuwa niko mimi na rafiki yangu ambao naye pia hakuweza kuvumilia, naye bidi aanze kulia katikati ya uwanja ule shemi yangu ile nyumba yake. Mm. Tulilia mpaka majirani wakatoka nje mm. kuanza kuwashangaa ah, hapa nini mm. kunikuta nimekaa mimi na watoto tunalia mm. Jirani mmoja alikuja pale akaniambia, hivi wewe ndio baba wa watoto mm. Nikamwambia eh, eh, eh. Naye akaanza kulia. Akasema da, aisee, duniani kuna vitu vibaya sana. Tulishaambiwa umekufa wewe. Na huyu jirani yetu kweli hao ni wanao wamefanana nao sana. Kwani vipi nyinyi? Watoto wamekaa sana mtaani hapa bila kupelekwa shule mpaka tumeenda serikalini kushtaki kwamba tuna watoto wamekaa pale mtaani hawatujui wametokea wapi. Mm. Kwa hiyo sasa hivi wanasoma hao watoto lakini shule moja hapo Mtambani tena mpaka kukufosiwa mm. na serikali bana, mimi ndio watoto wangu hawa. Ilikuwa kweje kijana? Kama mimi hata kuongea sina. Mm. Wale shimiji zangu baadaye jione walirudi wakaambia, bwana, huyu mume wa watoto kafika hapa. Alichokifanya kwenda kwa balozi kuchukua taarifa kwamba mimi wakanikalia Arabi kwamba nawatafuta niwafanyie fujo kutokana na mambo niliyofanyiwa kwamba mimi sio mtu mzuri kwao tena. Mm. Akasema bwana huyu kijana kafika hapa ni mstaarabu tu, akasema hakuna tupe Arabi tu nani, katasi tukachukua Arabi. Wakaenda wakanichukua Arabi Mm. Mimi sijui chochote mda huo. Wao walikuwa wamevumisha umekufa wakiwa wanajua haujafa au waliamini? Wali, wao na wao wenyewe wanasema waliamini kwamba nimekufa. naye aliamini umekufa. Alijua nimekufa naye pia. Kwa sababu mama yake mzazi ndio alimpa ripoti kamili. Mm. Mm baada ya kukaa kama wiki moja na sasa kasema wanangu, madam mshaona wanangu hapa sasa, kuhangaika pa kukaa, nikipata pa kukaa nianze kuhudumia watoto wangu mm. wao wameshirikia Rabii wanayo eh, walishakuja kwenda kwa barozi wakachukua Rabii tayari wanao. Leo mimi sijui, watoto wangu ndio wakawa wanajua mm. kwamba baba ameenda amepelekwa taarifa kwa barozi, baada kwa baba amefika tu, baada baba kafika hapa wale wakachukua watu kuchukua RB barua kwa balozi wakachukua RB watoto yeah. watoto kwa najua yaani RB wamechukulia kwa balozi walienda kwa balozi kuchukua barua afu wakaenda polisi mm. ehe wakachukua RB siku hiyo hiyo eh, sasa sijui siku baada siku siku siku yako kufuata pili yake ndio walifanya yani hizo hizo hizo shughuli mm. mimi nikaa kama wiki moja kule umekaa katika nyumba ile ile na watoto niliondoka niliondoka mimi ni siku hiyo uliona watoto ile siku iliishaje ulilala pale hapana sikulala pale uh -huh. sikulala pale mheshimiwa niliona watoto nilikaa vile masaa mawili na watoto wangu nikaongea nao sana, wakanielezea kwamba baba, tumeambiwa umekufa na mama sasa hivi anaishi na mwanaume fulani, amezaa mtoto mwingine anaitwa Hamisi. Nikamwambia sawa wanangu, mimi ni mzima. Basi nilichokuwa nimekipata nilikuwa na elfu ishirini mfukoni, nikabidi niwape wanangu pale. Wanaishi maisha magumu sana wanajidumia ni wao kila kitu. Mm. Nikawaacha sasa mimi nikasema mimi sasa hivi nakaa Mbweni nikipata pa kutulia wanangu utawafuateni. Mm. Ila nikipata tu hela nitakuwa nakuja kuangalia. Mm. Mimi nikarudi tena kule Mbweni pale ile tuo au kufanikiwa kumkuta mkeo sikumkuta sikumkuta mke wangu wala shemeji yangu nilikuta watoto tu ndo anashinda dada wa, eh yani hakuna mtu mkubwa anashindaga watoto mpaka sasa ndo wanavyoishi wale watoto anashindaga wenyewe basi nilivyokaa kama siku siku nne nikapata kazi la kumwaga zege huko Mbweni, nikamwaga zege tukapata elfu thelathini. Mm. Nikachukua elfu nikapanda gari kwenda kuwapelekea watoto wangu. Kufika tu mwanangu wa anasema baba, baba usikae sana mama mkubwa na mama wameenda kuchukua labi wamekuchukulia labii polisi kama wanabidi ukae ndani wao wanasema wao wamekuja kufanyia fujo mm. eh nikamwambia mimi nikamwambia mimi hakuna atakao niweka ndani sina kosa lolote kama nafungwa wajua watu wangu waje nifungwe mm. naona bwana lakini mwisho wa siku ule mjumbe alivyosema pale nimekuja alinifuata mm. kafika pale sasa bwana wewe ndio wafanya kambi bwana eh, eh, kuna shida moja mbili tatu ndio jinsi ulivyo akamwambia bwana mimi hapana mm. mi mjumbe ni mtu salama tu, na ni wanangu mimi. Akasema kweli, hawa ni vijana wako mm. ah watu wana matatizo hawa hasa, cha kufanya sikiliza mimi nilijua labda ni mtu korofi mm. ila tu nakwambia Mungu akusaidie mwanangu, sina cha kukusaidia. Endelea kuwatembelea wanao, madamu umekumbuka damu yako, Mungu atakusaidia kijana. mm. Pole sana, mimi siwapi wote hawa watu Mm. Basi mjumbe akaniacha pale tena, yeye akaamua kuondoka na taarifa ya mimi kuchukua labini chakwa nayo tayari. Mm. Sikuogopa. Nikaendelea kuishi kule Mbweni kama kawaida. Pale site nikabidi nitolewe kwa sababu pale tayari jamaa kama ameondoka, mwenye mjumbe kahamia. Nikaa sana haa tuko kwenye master site kwa wenzangu na leo huku kesho huku pakicha asubuhi tunaingia kwenye pilika. Baada ya hapo siku hiyo naenda tena kule, watoto wananiambia bwana, baba sisi tumeslimishwa dini. Mm. Tumekuwa Wakristo. Mm. Tume tumepewa kipa imara, tumeombewa nini, kila kitu, kuanzia mimi wote tumekuwa Kristo. Mm. Kwa kweli mheshimiwa, kitendo cha watu wangu kusimamishwa dini kupelekwa kwenye Ukristo leo liniuma sana, nikizingatia mimi mtoto wa Kiislamu na mke wangu nimefunga naye ndoa kiuhalali kabisa na alafu naye pia alisimu dini akawa Muislamu, lakini baada ya kuwachukua watoto wangu amekaa nao yeye na dada yake, wakaamua kuwageuza dini kwa Wakristo kwa, kwa, kwa izini yao wao tu. Kwa hiyo mkeo aliuacha Uislamu baada ya kuachana na wewe? Ya, mnaonesha aliamua kuacha Uislamu. Mm -hmm. Eh, Baada ya kuwa ameuacha Uislamu na wale watoto wangu wakawa wamewasilimisha dini kwa Wakristo. Mm. Naona. Mimi kupokea tukio la watoto wangu kusilimishwa dini, roho iliniuma sana. Nilibidi nichukie nikamwambia shemeji yangu kile unachokifanya sio kizuri kwa sababu hao watoto bado hawajakuwa na uamuzi wa kuamini waamini wapi, bado ni wadogo. Mm. Hivyo wamelazimishwa wao kuwafanya wao hivyo. Wakati wao wamezaliwa katika upande wa imani ya Kiislamu. Mimi na nyinyi hatutomaliza salama. Kwa kweli ilibidi niongee maneno makali ya kashfa ya kuumia sana moyoni mwangu. Mm. eh, mheshimiwa kama mimi kwa kweli kutokana na tukio hili hapa shemeji, mimi nitakuvizia. Mm. Kwa sababu mnaonekana tayari mimi ni kama umeshanifuta, ni kama sipo. Mm. Na nikipitia machungu ya watoto wangu niliyopitia ni makubwa sana. Watoto wao mmewachukua tayari wanajitambua, wanateka maji, wanaletea ninachokitaka. Mimi nimewalea bado wadogo kuanzia mimba mpaka wanafika kwenye stage hiyo. Mm. Kwa kweli mimi stori yangu kwa ufupi ndugu zangu ni hii hapo. Shemeji akajibuje baada ya kumwambia maneno hayo? Nini kiliendelea? Shemeji yeye kwa sababu alikuwa sijaona naye napigania tu simu moja kwa moja, naye aliingia wasiwasi sana mm. akaamua kumpa namba ya simu bwana mmoja ambaye nasadiki alikuwa ni mwenzie mm. kwa bwana huyu mtu ananitoa message za kunitishia, hizi ni shemeji yangu kabisa, kwa sababu nimesimisha watoto wake dini mm. Kwa hiyo na wasiwasi kwa anaweza kaja akafanya haya matukio mm. Kwa hiyo hebu nisaidie, tunafanyaje? Yule bwana Alipopata maelezo kutoka kwa mke wake, akaona mm, mm, huyu kijana anawezekana yuko sahihi. Akanipigia simu mimi yule bwana. Mm. Tuliongelea kirefu sana. Hatimaye naye akaja kaungana na mimi yule bwana. Mm. Akasema hivi, bwana, kwanza mimi nikushukuru pia kwa kukumbuka utumbo wako. Mm. Mimi simwamini moja kwa moja huyu mama. Huyu anafanya hivi ili kupata utetezi, kwa kuharibia maisha hawa. Mm. Naona bwana. Kupitia nafasi hiyo, mdogo wangu, wewe usichoke na endelea kwenda kuongelea watoto wako, hata hizi arabi zao zilizokata hazifanye kazi yoyote. Mm. Sawa bwana. Wewe nenda kaangalia kaangalia watoto wako pale. Lakini nachokuomba wewe ni mtoto wa kiume una nguvu. Unaweza kufanya tukio kweli katimia. Mm. Sawa bwana. Hasa utapoteza kabisa watoto wako moja kwa moja. Usiwe na hasira ndugu yangu. Vumilia au na watoto wako. Kwa vyovyote vile wanakujua. Nimekaa na wanao wameongea vitu vingi sana kuhusiana na wewe. Wanakupenda, wanakujua. Na matukio mengi wanayajua. Kwa hiyo wale wanajikanga tu wenyewe, Ndugu wangu, naomba uwe mvumilivu, niite mtu fulani, siku fulani nitakupigia simu tukutane. Mm. Nikaambia sawa basi, lakini naomba wewe dada usimtie message wala cha nini, wewe kaa tu. Sawa bwana. Mm. Kwa tukio lile pale mimi nikalazimika sasa hata namba ya shemeji yangu niifute. Kwa na haina muhimu kwa sababu hatujai kuongea jambo la maana mimi na yeye, kutukana tu matusi anaongea nyodo za, za ushindi. Mm. Kama mimi ni maskini, sina kitu, sina nyumba na kweli vivuti sina kwa hapa nilipo naona bwana yeye kashajenga mimi na nini kwa hiyo nitaweka watoto wapi kwa hiyo mimi sina cha kufanya mimi mtu mfanya kazi pamoja na watoto wangu nikasema sawa Mungu mwema kupitia nafasi mimi nibidi kweli niachane na shemeji yangu kumfuatilia wakati nikakaa kimya. Siku moja alinipigia simu akaniambia njoo sehemu fulani. Nikakutana naye yule baza alivyoniangalia, akanipa pole, akanipa shilingi elfu kumi. Akasema baba mdogo, pole. Mimi ninavyokueleza habari, mimi ni baba mwenye familia yangu. Huyu shemeji yako ni kimada tu. Sawa bwana, nimekutana naye lakini kwa muda nilioishi naye wana shida nyingi. Nakuomba stand jinsi ulivyo mdogo wangu. Wewe ni mwanaume ushapita mambo makubwa sana mpaka kufikia hapa. Sisi tuliambiwa umekufa wewe, nikamwambia na habari hiyo nayo, akasema habari hiyo ninayo. Lakini madamu mpaka umefikia hapo, Mungu yuko na wewe mdogo wangu. Vumilia, vumilia. Mimi cha kukupa sina. Sema nikupa tu nauli hii kwa sababu nimekutoa mbali. Uje hapa ili nikuone tukutane na wewe. Naona bwana akasema sawa kaka, nikanipa nauli kaka, kakavisha kaniaga pale tukawa tumeondoka. Japo mpaka sasa ninavyoongea yule brother achachana na shemeji yangu yuko naye tena. Naona mimi nikawa nimeendelea tu kuendelea kuhudumia watoto wangu huku na kule mpaka sasa hivi nipo karibu na watoto wangu nawatembelea pale walipo na mimi narudi huko mbona ninapoendelea kuishi maisha yangu yamekuwa ni asteli hiyo, ni magumu tu kwa ujumla mm. <laughs> Kwanza nikupe pole sana. Asante kiongozi, asante sana mtangazaji okay. Mi nakurudisha nyuma kidogo, baada ya kukataa kukaa ukweni, ukafanikiwa kupata mji wako ukajenga yeah. na kila kitu, ilikuwa unafanya kama wewe kama wewe au ulikuwa ukishirikiana naye? Bwana, kuna sehemu nimepata mm. nilipe, tufanye hivi na vile, tujenge na nini. Nilifanya mimi kama mimi, kwa sababu nilivyojaribu kumshauri mm. kwamba nimepata sehemu, nataka tupanunue tufanye hivi na hivi, yeye alikataa mm. hakutaka mm. na kukataa kwake ilikuwa ni kwamba anakubali afu aende anaambia mama yake. Mama yake ananiita mimi na yeye tunakaa naye chini mm. anasema nasikia wewe unataka kuondoka nunue sehemu mm. hizo mm. hela kama zipo siujenge tu hapa hapa nyumba mm. ehe, nikamwambia mama, mimi siwezi kujenga hapa mama nyumba, watoto wangu utakuja niwaweke hapo mm. lazima niwatafutie mazingira yao, hata kama hiyo mali ipo basi endelee kubaki, tuongeze sehemu nyingine mm. akasema nda nene, mimi sitaki. Malungurua ni makubwa, mashamba ni makubwa sana, yatakufa tu hivi vya hayana na mtu pakukaa mm. lakini nikawa sitaki, nikakataa moja kwa moja. Badiliko la kwanza kabisa kumshu, kushuhudia au kuanza kulihisi kutoka kwa mkeo kwamba amebadilika ilikuwa ni kitu gani? Uh, badiliko la kwanza kushuhudia kwa mkeo wangu kwamba amebadilika ni, ni swala zima la yeye ku, ku, ku, kunanii kuchukua alichukua dawa fulani hivi mm. za kienyeji kuniletea mimi ili nile niwe mjinga nimsikilize yeye zaidi kwamba nikubali ule utashi wake mm. e, hii dawa tulikuja tukaikamata nilikamata mwenyewe situation ilikuwaje ni kwamba yeye yule mama siku hiyo nilikuwa nimekuwa shambani na, na limalima aliambiwa ile dawa nipie kwenye uji mm. hivyo mm. sasa nimerudi kutoka shambani tayari ni mchana ni muda wa kula ugali mm. akataka nile uji swala ambalo halikuwa ni gumu kwangu kama na kunywa uji sasa bana lainisha utumbo kwanza kwanza kunywa uji wakati kile kitu kilikuwa hakipo kabisa mm. kweli nikabidi mwitikie kama mke wangu kumbe ule uji alivuteka pale ndani kaweka kitu ndani ya uji ndani ya uji mm. lakini Mungu si Asmani ile dawa haikufunguka wote vizuri unga unga libaki pale mwingi nilipika kama vikombe viwili hivi kuja kuangalia hivi kitu gani mbona kama kuna changa changa kama mchanga sio mchanga nikamwita yeye mm. kumwita yeye nikamwambia nini mbona sielewi oh sababu nikabebea kunywa na yeye akaanza kukataa kunywa mm. Ndio kumuita mwenyekiti wa kitongoji pale, akaa mke wangu kunywa uji hataki kumkabidhi ule uji, haya basi kunywa uji, unywa uji, akaochukua akamwaga. mm. Eh, ndio badiliko la kwanza kubwa nilivyojua kwamba tayari huyu mtu kaisha kwa yuko mbali na mimi, ina maana kuna kitu kwangu nakitaka. Kwa nini alikataa kunywa uji? Ah, baada ya kukataa kunywa uji tulijua kwamba yeye kweli ndio dawa, Ndio hapo udhibitisho ulitokea kwamba hii sio dawa nzuri kwangu kwa, mm. eh, ilikuwa ni dawa mbaya na hapo ndipo nilipokazia mimi mpaka kuja kupatikana mama yake mdogo ambaye ana historia kubwa hapo kijijini ya kutotoa dawa za kumilikisha watu majumba, kwamba ili mwanaume awe chini ya mtu. Tulikuja tukaipata tuka station hiyo, na yule mama akasema mimi nilikuja nikaombwa, nilitoa kwamba ndio hiyo ambayo ilitakiwa iwekwe kwenye uji na kila kitu na kila kitu eh mm -hmm. kwamba angekunywa yeye inge yeye ndo ingemiliki au ingemdhuru au ingekuwaje? Huenda sasa inasadikile ina, ina, ina dawa kuna viunganishi vingi ambavyo aliweka yeye yule mwanamke vya kwake mle kuchanganyia kwenye ile dawa ambavyo wewe Uvila alikuwa sio rahisi, kwa sababu anajua kile kilichoendelea katika ile dawa. Sijakuelewa. Yaani kuna vinasaba vyake yeye yule mwanamke nasadikile alivyoweka katika ile dawa, aliopewa ile dawa kuna baadhi ya vitu fulani alivyoweka kwenye ile dawa. Kama vitu gani? Kama vile nywele, aliweka uchafu kwenye mwili wake, kucha, mm. kuchanganyia mle kwa ajili ya, ku, kunipa mimi. Uchafu gani kwenye mwili wake? takataka kwa mfano si, mangozi ngozi fulani hivi kwa nguani alifosiwa mpaka atafute uchafu ambao unatokana na mwili wake mm. ehe afu ndio aniwekee mle mimi mm. na vingine vingi siwezi kuvijua na ndio maana yeye kumpa inywe ile dawa ile uji ilikuwa sio rahisi, alikataa kabisa mm. mm -hmm. mbele ya mwenyekiti na nilivyomkabidhi haya mpe, kumpa tu kushika kamwaga ni kaka yake yule mwenye kitu kitongoji. Ehe. Ehe, baada ya pale baada ya pale sasa nikamwambia mheshimiwa, sasa tunaona hali inazidi kuendelea. Mm. Sasa huu huu ni utu kweli, sasa unaonekea dawa, unanipa dawa, naijua ni dawa gani na ili niweje? Kwa hiyo majibu ya, ya ni dawa gani majibu ulikuja kuyapata? Majibu nilikuja nikapata ile dawa ni dawa e, baada ya kumbana yule mama ambaye ndo aliotoa ile dawa. Mm. Ehe, akasema ni kawaida yake wanamjua pale watu wengi wana umaarufu wa ufundi huo. Mm. Ehe. Anatoa dawa za kumilikisha watu nyumba. Kwa mfano mwanamke wako akienda pale akichukua dawa, ukija ukila wewe, basi kile anachokiongea lazima uwe chini yake, lazima umsikilize. Mm. Kwa hiyo baada ya kumbana yule mke wangu vizuri na kwa hatua kumwaga uji kwa nini mwaga uji kwa nini limkaba mm. nilimlukia pale moja kwa moja kwamba hapana, wewe wewe sio mtu mzuri. Mm. Mbele mwenyekiti kitongoji akasema mimi nilipewa dada na mama mkubwa na mama mdogo hivi na hivi, mama mdogo alikuja kumuita pale sababu na mimi huyu alikuja mwenyewe. Mm. Kaambiwa na mama yake kule, bwana, nenda katafuta dawa kwa mama yako kwa ajili ya kumtuliza mwanaume, kumtengeneza huyo mwanaume. Mm. Ehe. Kwa hiyo ndio hivyo mheshimiwa. Na hapo dawa ushainywa. Nimeshakunywa na nakana sio ilikuwa sio mara ya kwanza, nilikuja nikagundua baadaye lakini nishaanza kula dawa nyingi tu. Hapo umeshatengenezwa. Sana, yani nipo tu kama bubu, yani nipo nipo tu. Yani hata baada ya kutoka zangu kwenda mbali naona sasa tayari mtihani. Napenda mm. kubaki baki tu nyumbani. Sasa ukaendeleaje na tayari ushatulizwa? Na nafikiri sasa maendeleo kwa yale pale ndio mwisho siku nyenzia dani zilikuwa napewa mpaka nikaja nikaa na alisha na kutapika. Mm. nilikuwa ni kusafisha vitu ambavyo nilivyokuwa nikipewa. Mm. Ehe, nilivyokuwa nikipewa. Kwa kweli nimechukua yani kama bumbu wazi Tensheni zangu za maisha nilivyokuwa kama kama siku za nyuma na hapa nyuma nilibadilika sana, sikuwa hivyo mm. eh, kuna muda nikakaa hapo ukashtuka kwamba wewe vipi, mbona kama umejisahau sana mm. Lakini nilikuwa ndo mimi mwenyewe, lakini walionitambua walivyokuja kuniona mm. wakasema kijana sio yeye tena, kashabadilishwa. Kwenye tukio lililokuja kufuata sasa la kule bondeni mm wakati unasema uliona kama ukimya na baadaye vitu vikakupigi usivyoviona yeah. ulikuja kupata majibu yake halisi vilikuwa ni vitu gani kwa sababu wakati ule ulihisi tu ni majini mm, na vitu hivyo mm. mm. yeah, walisema ni, ni, ni majini jini makata walituma jini makata la mm. kwanza ambalo lilikuwa ni dogo mm. lilinifanyia hivyo alikuchukua uhai jini la makata la pili ndio lile ambalo likuja ikanitoa damu puani na mdomoni mm. ambalo sasa lenyewe nusu lilinichukua uhai la kwanza lilikuwa linataka likufanye kitu gani? Likupige tu, likukomeshe au ilikuwa No, la kwanza ilikuwa lengo ni hilo lo, sema ilikuwa nguvu yake, nasema kwamba lilikuwa ni dogo wanadai kwamba kwamba hili walijua kwamba kwa, kwa mimi nitakuja nishinde nitamaliza kila kitu. Mm. Lakini na mimi pia na Mungu aliweza kunisaidia nilinipiga kweli, nilipoteza tu ufahamu na mazingira yangu kwa mabaya. Ndani ya mwaka mzima mimi naumwa sana brother mm. lakini kunywa zile dawa zile mganga zilinisaidia, na kule kunywa dawa na kujikuta mabadiliko yanakuwepo. Miti shamba hii mm. Yeye mke wangu anasema ah, nenda hospitalini, fanye kama mimi nishaenda hospitalini kila kona. Nilikuwa na mavitu nyumbani kwangu hapo nimeasahau tu mheshimiwa, nikuletea hospitali kila aina mpaka sijui naenda kupima sijui typhoid nini, kumbe hakuna chochote, ni masuala ya nani ya shiriki. Mm. Eh, hasa ile la pili mm. ndio lilikuwa hatari zaidi kwa kweli. Hili nilikuwa kwa mpaka leo nikubaki kwangu kuongea na nyinyi hivi, huwa naamini kwamba Mungu yupo mm. Sikutegemea kama ningeweza kubaki salama mm. Ehe, na mwanamke huyu anaonesha ni hivyo, kwa sababu alikimbia kijiji kile ni cha kwao, ule mkoa ni wa kwao, serikali kule iko mm. sawa bwana, lakini hakuwa na la kufanya kwamba labda ionekane mimi labda namsumbua yeye au namtesa yeye mm. kwamba labda sasa mimi kama baba ndio nikimbie niache familia ikae kwenye nyumba kwa usalama, sasa mimi ni msumbufu, sababu serikali ina nguvu hizo za kuchukua mm. kwamba ukionekana baba ufai, unawezekana kuambiwa acha nyumba mm. watoto wabaki pale na mke mm. lakini haikuwa rahisi kwangu mimi, kwa sababu mimi ndio nilikuwa nitoleza familia yangu, ila yeye alishaamua mimi kunikliki kuniharibu kabisa, ili tu yeye, kwa sababu kwa ni kwao, basi ile nguvu basi baki katika malithi yao. Nguvu gani? Nguvu niliyopeleka kule Iringa, kama kujenga, mm. kununua zile mashamba, walitamani zibaki chini yao wale wale kina mama ambao walizungumza wakasema hata hivyo limempiga kidogo mm. wale ni kina nani pale walioongea vile kulikuwa kuna shangazi yake na yule mwanamke kati yao moja na kuna mama yake mkubwa yule mwanamke na kuna majirani kadhaa pale ambao na wenyewe kiukoo uko tu mtoto mkubwa mtoto mdogo hivyo hivyo ni kina mama fulani hivyo hapo katika ni wana, ni, ni wana familia wana mke wangu ina maana walikuwa wanajua kinachoendelea mm, mipango yote walikuwa wanaifahamu mm. e, na wenyewe baadaye sasa baada ya mke wangu kuja kukimbia mm. walikuja wakaanza kuwa wanaongea baadhi yao wanatoa ushuhuda kwamba kwamba ah, wewe kijana unadanda ngali sana kwamba una damu kali sana mm. e, eh, si tulikuwa najua huwezi kubaki wewe mm. Ehe, na mchezo huo alikuwa anaofanya mama mkwe wako na mwanaye mm. Mm, lakini wamekushindwa wewe, wanacheka mpaka wanafurahi kwamba wewe walichukua kililio wamekikosa mm. miti hiyo mwanangu, walikuwa nataka hiyo miti yako, sababu kweli familia mke wangu wana maarizi, lakini hawajui namna kuendeleza mm. E, kwa hiyo mimi mpaka sasa kule Linga shamba langu nalo lilo la eka nne na nusu eka ile ambayo nimejenga nyumba na milingoti yangu kama 600 700 iko pale. Kwa kweli ipo tu, kwa sababu sijapata mtu kusoma labda nitauza nipate sehemu kiwanja hata ninunue, bado kule thamani iko chini sana thamani yake. Mm. Unaona, mm. mtu namwambia bwana, nauza hizi eka zangu nne, anakuwa mimi nakupa milioni 2 milioni 2 na nusu Unaona? mm. Sasa mimi hapa nitajenga wapi? Nitanunua kiwanja wapi? na kwa ni vigumu. Kwa ziko tu kule mpaka sasa hivi naendelea kuwasiliana watu wa kule, wengine wanalima lima mle. Mm. Vile mheshimiwa mtangazaji, kwa kweli sawa huyu mm. makata wa pili aliyotumwa ili akumalize mm. mipango hiyo unadai imefanywa na mama mkwe pamoja na huyo aliyekuwa mkeo yeah. umempa talaka mke wangu sikumpa talaka sababu alinikimbia kabla sijampa talaka. Kwa hiyo bado ni mkeo mpaka sasa hivi? E, kiimani bado ni mke wangu kwa sababu sijampa talaka, lakini ni, ni, ni mtu ambaye nilitaka nimpa talaka, lakini sasa kumpata siko naye tayari, alishanikimbia mm. Tangu nimefika Dar es Salaam nimebadilika kukutana naye mimi mwaka huu mwezi wa kwanza ndio nimekutana na mwanamke mm. Mm. Yaani da, da nimeingia mwaka 2021. Mm. Mpaka leo 23 ndo nimekutana naye mwezi wa kwanza ilikuwa tarehe 4. Mm. Baada ya kuomba namba simu kwa watoto wangu bana nipe namba simu babu ndio naongea naye kwa sababu kila kina baba alikuja akatuletea hiki baba alikuja akatuletea hiki kwa hiyo mwenyewe akaanza kufika sehemu anatamani kwa sana mimi alafu yule mwanaume naye alivyojua mimi kwamba tayari nipo hapa na ndio baba wale watoto mm. yule mwanamke alimwacha huyu mwanaume ambaye aliozaa nayo mtoto wengine wa, wa tano mm. aliamua kwanza nasi waligombana ugomvi mkubwa sana mm. akamwambia mwanamke ni hatari sana sijaitegemea mwanamke kama mwanamke kama wewe mm. ehe kwa hiyo walisusana wakaachana hatari kivipi Sio kujua hatari yake alimwongelea kwa sababu ya nini lakini ndio habari zilikuwa zimezagaa wewe mwanamke ni hatari sana na nini kwa hiyo kwa ukabala sana mpaka sasa hizi hata huyu mtoto aliozaa na mwanamke na huyu mwanamke mm. anakaa pale kwa shimiji yangu anaishi na, na wanangu mimi ndio wanaomhudumia ndio wanakaa, sasa mama yake yuko mtaani tu mm anapika mantilia huko mara aende huko eleweki mm. Ehe, lakini ni mke wangu sababu nimezaa naye watoto, lakini talaka sijampa, lakini sio mke wangu, siwezi kuishi naye tena, kwamba siwezi siwezi kutokea mimi nikae na yule, sio rahisi mm. ila mimi najaribu kuongea naye ili niwe napata ma, ma, ma taarifa ya watoto tu kwamba hapo natijika nini, kama nina uwezo nitoe, na nikipata shida, nikijua shida za watoto wangu, hata kama sina, najua nitapambana nipate tangalau kidogo mm. ila kinachonitesa mimi sina pa kuweka wanangu mimi mwenyewe kama mzazi bado sijakuwa na makazi Dar es Salaam hapa mm. naona nipo nipo tu kwenye kwenye site za wenzangu, nikikaa hapa siku mbili siku tatu, ah bwana, hapa kumekuwa hivi na hivi, na najisogea tena sehemu zingine huku, naenda kufanya kazi zangu za kutengeneza kacha za asili nazozitengeneza, hizi ndio nipa chakula chakula hapa na kupigapiga kimalimba. Sawa, ni kitu gani ambacho kilifanya mm, yule mjomba wa mwanamke wa mke wako mm. akakupenda na mwisho wa siku akakusaidia kwa namna ambavyo alikusaidia mm. Mimi nafikiri yule mjomba tulikuwa tunapendana naye kwa jumla, tulikuwa tunaheshimiana naye na sio yeye tu, kulikuwa kuna wengi walikuwa nipa habari mm. ila yeye ndo alikuwa ni zaidi hapo mm. na alisema kitu kimoja siku moja akasema hivi, dada, na wewe mwanangu, hutakuja kupata mwanaume kama huyu hapa. Leo vijana wa leo ni wavivu sana, ila huyu kijana kaja kuikomboa familia hii. Tulikuwa tunalala njaa hapa, sawa bwana, mimi kwake mwaka ulioishi nimeponea kwake chakula huyo kijana. Analima mahindi ni hatari. Mm. Sisi kulima sio sana. Ile kijana anashinda shambani kila kitu anakifanya. Kwa hiyo mjomba wangu alinipenda sana kwa bidii nilizokuwa nazo. Mm. Alikuwa akija na anashinda na chakula pale namtekea kama mahindi nampa. Mm. Akatengenea sababu na nikapige palizi shambani kwako, ambia twende mjomba tunaenda tunapalilia. Mm. Nampa mahindi aende nakula. Kwa hiyo kama ndugu. Nilikuwa ni msaada wa watu wengi pale kijijini. Mm. Nilikuwa ni sababu nilikuwa sijisahau kwa kujua mimi niko peke yangu. Mm. Mm -hmm. Hivyo wakati anakupeleka kwa mganga kwa mara ya kwanza kabisa yeah. ilikuwaje? Wakati anapeleka kwa, kwa, kwa mganga mara ya kwanza ni... Kwanza ni kitu gani kilifanya akupeleke kwa mganga? Ni, ni, ni matukio ya mke wangu. Ali, ali, alionaje? Uh, nilivyokuwa nimepigwa yale majini ya, ya mara ya pili yale mm akawa yeye kaishapata maelekezo kwamba ni, ni mchezo unaofanya na fami, familia yake. Mm. Sasa mm. ndo akaja akataka kwamba tuondoke na mke wangu tukaangalia shida inatokana na nini mke wangu akawa amekataa. Alivyokataa mjomba akawa kwamba ili wanalifahamu hawa. Hasa mm. kijana usikae twende nikupeleke mimi kwa sababu wewe bado mgeni hujui maeneo. Mm. Nikasema sawa. Kwa hiyo mjomba alinipeleka mbali kidogo. Mm. Ndio kinye mimi nakosema. Mm. Kwanza nilikuwa na wasiwasi na kuto kuamini kwamba labda huenda na yeye pia yupo kwenye ajenda hii. Maana mbona hawa ni familia moja. Mm. <laughs> Hey, nikawa bado sina uhakika na jambo kama hilo. Lakini baada ya kufika kule kutana yule chifu nikaanza kupata imani kidogo kutokana na yale maelezo ya mganga na huyu mjomba anavyomhoji maswali yule mganga kwamba bwana huyu kijana wangu anaumwa hivi na hivi na hivi, tutaka tujue shida yake ni nini. Mm. Huyu mm. bwana mgeni kaja akatujia tu pale kijijini kwetu, mm. anaumwa akifa hapa, sitafanyaje? Mm. Jamaa akaangalia akasema, bwana huyu bwana kuna wanamtaka wana familia wake pale, na maana mke wake na mama yake ndio wanataka kumtuliza huyu kijana. Kisa nini? Mm. Bidii zake mwenyewe ndio zinamponza yani, yani acha kabisa kaka. Yaani tu tunafanya kazi huko tunaangalia. Kuna familia zingine hawajui kufanya kazi. Wakisha kujua ni chombo ambao wanajituma vizuri, mm. wako tayari kukuua kwa watumikie kwa njia ambazo sio rafiki. Yaani ina maana kukutaka huko kuna maanisha kwamba kwa sababu mjomba niambiaje, neno moja ambalo lilikuja kunitisha kwamba wanataka kugeuza msukule ili yani ni, niwe ni mtu ambaye naishi, lakini niwe naishi katika mazingira yao pasipo mtu kuniona, afu natumika katika kazi zao. Yani nimeshakufa, unajua mimi nimekufa, lakini kumbe wao kuna wanasema msukule. Mm. Ile kauli mimi ilinitisha sana, ndio mara kwanza kuisikia. Na mimi katika masuala ya waganga nimeanza kujua nilipofika kule Linga. Mm. Nilikuwa sijai kujua kama kuna uchawi au kuna watu wanalogana, kwa sijui. Ehe, ndio mjomba akaniambia bwana au anataka kukutoa msukule. Mm. Wa, mashamba baki kwao na wewe utumike wewe unawalimia. Ina maana ukishakufa tu mke wako atakuwa tajiri, atakuwa na hela na familia yake atakuwa na hela. Mm. Eh, ndio anataka hivyo. Kuna kauli moja ulizungumza kwamba mnamtaka mumle nyama mmemkosa. Ni nani aliongea? ni, ni, ni, ni, ni, ni yule mjomba yule mjomba ndo aliongea kauli kwamba bwana, huyu kijana mmemngania tangu huyo dada tangu muda mwingi, utaka kumla nyama, mmeshamkosa sawa bwana mm. bado unamfuata. Mimi mwenyewe nimekwenda kule shambani, wakati tunaenda kumsumbua kule shambani mm. hivi mm. hata hivyo, mshukuru Mungu kwa sababu huyo hapo alipo anawaza mke wake kamkimbia, kamwachia watoto, anawapikia yeye, anawaogesha yeye, shuleni anawasimamia yeye mm. leo anaenda kuandaa chakula kwa ajili ya matumizi ya chakula cha wanaye jioni, unaenda huko umeshalewa, kuanza kumfokea anaweza taka kuua hapo alipo, sio yeye huyo. Mm. Kwa hiyo mjomba aliongea maneno mazito sana pale kwenye mkutano. Tulikuwa walikuwa watu wengi tu kwamba mnataka kumla nyama huyo mtoto, watu namjua alikotokea. Ehe, yatawakuteni mengi nyinyi. Mm. Mama mkwe pale akiwa anaendelea kulia amenamia chini. Unaona? Mm. Eh, ndio jinsi ilivyokuwa. Aliongea huyo mjomba wangu kabisa. Yupo mpaka leo huyo mheshimiwa yupo na kwa kweli huwa siku moja moja ananikumbuka ananipigia simu, mwanangu, naendeleaje? Ambaye Mungu namshukuru sana mjomba, kazana tu, Mungu atakusaidia. Ulikuwa unajisikiaje wakati baada ya mama mkwe kuvunjika mkono? Roho linuma sana. Kwanza nilizidi kuchanganyikiwa kwa sababu nikijiuliza mimi tayari bado naumwa, nahitaji pesa nizidi kujipa kujitafutia ufumbuzi wa majibu yangu. Mm. Tena bado tena nakuja na kuongezeka tatizo jingine. Mm. Pale kwa kweli sikujisikia vizuri. Niliumia sana brother. Kuna muda nitamani mimi kujiua. Nilitamani kujiua. Yaani nilishafika sehemu nikaona bwana nijinyonge tu nife. Kwa sababu hata nikiangalia sina msaada. Alafu watoto wangu ndio hawa. Mm. Naona na mimi mazidi maisha yangu yazidi kuwa magumu. Naenda kutokea wapi sasa? Mm. Oroli nituma kujiua. Mwanangu angekopo hapa huenda angeongea swala kiundani zaidi. Mm. Mtoto mm. alilia sana siku hiyo. Alijuaje? Ah, kwa sababu nilitoka naye nikaa naelekea naye shambani, pembeni pembeni ya shambani kule. Mm. Eh, <laughs> yule mkubwa. Nikamwambia wewe endelea kusafisha hapo, mimi nakuja sasa hivi. Mm. Sio muda. Eh, eh, eh. mimi nikatoka nikawa nimeenda kwenye mti mmoja hivi. Mm ile nijipige kitanzi mm. kwamba ni bora tunife, kwa sababu sasa najaribu kuangalia, niko polini huku, sina baba sina mama mm. maisha ni magumu na bado nawindwa mm. kweli mdogo, huwezi amini, Mungu anisamehe niliweza mimi kufunga kamba juu ya mti. Umeshebeba umetembea. Eh, nilienda kule polini nikaandaa kamba vizuri kila kitu. Mm. Kwa sababu kuna kamba poli polini mle ni mengi sana. Mm. Na mimi kwa sababu nilikwambia mimi mtu wa Tabora nazijua miti mingi sana polini Mm. Kachuna kamba ikawa nimesimama kwenye mti najiulizia kwamba sasa nafanyaje. Niliweza kupanda mpaka kule juu. Mm. Sasa wakati napanda kule juu ya ule mti mtoto sasa simekuwa ni muda mwingi hajaniona, ikabidi aanze kuja kule. Baba, mbona kaenda, mbona haji? Anaanza kuita baba, baba. Ile sauti nakufikiria kujua, na fikiria sauti ya mtoto tayari nikaanza kufikiria maswala. Mm. Kukuta mimi nipo kule juu ya mti mtu, mtoto kaja pale chini pale, sababu palikuwa ni peupe, aliweza kuniona haraka kule juu. Mm. Nimeshika ile kamba ile. Tufla akaniangalia baba akashika kama anataka kufanya nini. Mm. Akaanza kulia mwanangu bila kuuliza nafanya kitu gani kule juu. Mm. Pale kwa kweli mheshimiwa usiamini nguvu zilinishia nikabidi tu niachele kama pale nimekaa kwenye mti nikaanza kulia juu ya mti. Mm. Nikashuka mpaka chini nikamkumbatia mwanangu nikaanza kuondoka. Pole. Mm. Pole sana. Ndio hivyo mheshimiwa mtoto akajua ulichopanga kukifanya? Alijua kwa sababu kutokana na mazingira ya Iringa kule watu wengi wanajinyonga, naye tayari kumbukumbu za watu wanamna washaziona, kwa sababu nishakutana na matukio kama haya mengi, nimewashuhudia na wenyewe ni kama kuzoea, wanayejua mm. kwamba mtu akifanya vile lengo ni hilo. Aliweza kufika sehemu akaongea mm. eh, sababu mm, kwa sababu alikuwa anafanya pale juu, unataka ujinyonge baba. Da, ah, kumjibu kani vigumu sana mm. ya nikawa tunalia nini tunaendelea kupiga stori, kaambia hamna mwanangu, mimi kwenda tu nikafunge kile kinti, kuna nataka nipandishe kule juu mti mzinga nikaweke nyuki mm. eh, nikana mkani yako stereo na nini Ah, lakini tena baadaye nikaja nikajiuliza kiwe kama nikifa watoto hao watabaki na nani kwa sababu tayari mtu akuangalia hayupo kabisa. Mm. Ehe. Eh. Basi nilibidi kuvumilia tu nikaishi nao kama miezi sita ndio ilivyoisha. Ndio tukaja mwa kuja kuwatorosha nilivyoondoka kuniachia mwenyewe peke yangu basi nikaendelea kuishi na penyewe kwa shida sana hivyo, lakini namshukuru Mungu sasa hivi kidogo najisikia amani, nikisikia sauti ya watoto wangu na nikikutana nao najisikia raha kidogo mm. eh waliotengeneza taarifa za kwamba umekufa na zikaenea tayari kwamba wapo tayari kuchukua mali na kila kitu, ilikuwaje walipogundua haujafa kuanzia kule Iringa? ilikuwa ni hatari sana mheshimiwa, kwa yaani sababu siku ya kwanza kabisa eh. ambayo eh, unatokea sasa na wanagundua kweli huyu mtu kumbe hajafa eh, na tumevumisha kafa, ilikuwaje? Ilikuwa, mazingira yalikuwaje? Mazingira yao yalikuwa ni ajabu kubwa, hasa mke wangu, kwa sababu kuna watu walitoka kabisa kufuatilia tukio, kwa sababu si nilikuwa siishi katika kile kijiji mm. nishamia Pogoro mjini mm. walikuja vijana wenzangu baadhi kutaka kujua kwamba huyu mtu kule kafa ama hajafa mm. Eh. kulipofika pale wanajaribu kuniulizia Masigedi, mpige malimba tunampata, sababu na sasa hivi anakaa sehemu moja huko Ndeuka mm. Ndiuka eh, yupo sema yeye eh, yupo, hata juzi palipita Mm. Wale watu walienda kunifuatilia ni jamaa zangu ambao nimeishi nao mtaani pamoja kule kijijini. Simu hawana. Eh, simu yangu walikuwa hawana namba yangu ya simu. Mm. Mm. Kweli mwisho wa muda wakanikuta nipo pale kijiweni. Mm. Ule mwingine akapiga shule kaza kuniangalia Masigidu, Vipi? Kaambia safi. Mwisho wa siku walivyojua mimi kumbe sijafa. Wale jamaa warudi kule kijijini wakiwa wana hasira sana wakamwambia hivi mama yao, bwana mama, yule aliowatuma wale ni shemeji zangu ambao katika ukoo wa mke wangu. Mama anachoongea mama mkubwa uongo, shemeji yetu yuko mzima hajafa. Hasa taulika ije kwa kubwa huku Dar es Salaam sasa ambako nimekuja sasa, ambapo majirani wanajua wale watu wangu ni, ni, ni wakiwa baba ashakufa mm. Kwenyewe kwa kuna aibu kubwa sana shemeji yangu katika upande wake. Mm. Amekuwa hana, hana, hana ushirikiano mzuri na majirani zake kwa sehemu kubwa. E, watu wengi wanamuona kwa kumwogopa na wengine wanaongea tu bayana kabisa kama hivyo watoto hawa wanavyoteseka na mabao jinsi wanavyoteseka. Mm. Iko siku Mungu atakuja kuwafungulia njia. Ndio waweze kuja kwa watoto wenye heri kuliko anavyofikiria kuhusu watoto wake. Taarifa za kuwa wewe umekufa kabla ya kuvumishwa, mama mkwe alizitoa wapi? Sikuweza kujua kwamba yeye alizipata wapi. Sikujua kwa kweli, sikujua kabisa kaza hizi habari kazipata wapi kama mimi nimekufa chanzo kimeanzaanza jianzaje kwanza mm. lakini kutokana na system ya mimi kwa sababu nilikuwa nikiumwa sana mm. na mchezo ulikuwa unaocheza wao mm. basi mimi nilisi kwa sababu yeye alishona mimi tayari kule sipatikani na kila mtu anaomuuliza hatujawahi kumuona mm. anajua mimi nishakufa labda kwa akili kuku zilizochinjwa zilikuwa zina maana gani yani kuku mama mko alichinja kwa ajili ya kufurahi kusherehekea kufa kwangu mimi kwa sababu ndoto yake ilikuwa mimi nikufa kwao ninavyoendelea kuishi yeye alikuwa apendi kabisa kwamba mimi nife ili mwanae abaki kwa amani na watulie katika zile mali Mm. Eh, ndio alikuwa ndoto ya mama mkwe. Kwa hiyo baada ya kusema nimekufa, mm. mama mkwe alisherekea akifurahi kumbe hivi ah alikafwe. Yaani da nimemaliza kazi. Mungu amenisaidia. Kwa hiyo mambo yatakaa vizuri. Mwanangu huko mume wako ameshakufa, kwa hiyo uhakika. Kwa hiyo kama unaweza kurudi utarudi na na, na mume wako mkae kwa shambani kwenu, mashamba yapo. Mm. Eh, nyumba ipo kama kawaida. Kwa hiyo ndoto yake ilikuwa ni hivyo. Yule mtoto wa marehemu dada wa aliyekuwa mke wako, mm. mahusiano na mke wako yali yalikuwaje yalianzia wapi na sababu ni nini kama ulibahatika kujua mimi chanzo cha mahusiano kwanza huyo mtoto alikuwa na umri gani mkeo akiwa na umri gani yule kijana sikumkuta pale kama na miaka 13 mm. kwa mdogo nafanya mahusiano mke wangu akiwa na miaka 17 mm. ehe 17. Mke wako kama Mke wangu mkubwa tayari tuna mtoto wangapi? Wanne mimi na yeye kama miaka 25 26. Mm. Ehe, umri wake yeye. Mm -hmm. no, na ile ule alikuwa ni mdogo tusema tuka yani maana yeye ndio kama alitengeneza mazingira. Na ilikuwa juu juu mm. station yake ilivyokuwa imekaa kitaalamu. Mm. Kwamba ndoto mwanamke kufanya yeye tukio. Mm. Kwamba mimi ninavyoendelea kupata matibabu kule kwa yule mganga nisipate mm. mafanikio kwamba yeye endelee kufanya zinaa kuchafua mwelekeo wa uponaji wangu mimi. Sijakuelewa. Yaani ni kwamba ule mwanamke aliamua kushinda kijana kufanya hizo zinaa mm. kiushirikina mm. kwamba ili kuendelea mimi kuniharibu kuniharibu yani kwamba dawa unaweza kunywa unasifanikiwa kupona kama unavyofahamu kwamba kuna ile hali ya kwamba unaweza kwa mke wako anaumwa unazuiliwa hata usifanye zinaa nje kwamba unaweza kumpelekea ukampoteza kabisa au kazisha ugonjwa mm. basi ile kumbe kiimani kweli ipo kwa hiyo mtu ambaye ametengeneza tatizo anafanya vile tena kwa kuambia bwana, inabidi utafute mume wewe unafanya naye hivi kila siku mm. ili yule kule dawa alizokunywa zisimponye mambo yaharibike. Kwa hiyo nilikunywa dawa kwa muda nikawa sifanikiwi, ndo mpaka mganga kuja kumwombea, bwana mke wako inabidi aje akupe nini dawa. Nafikiri naona ngono moja niliongea kwa bali kama hiyo. Mm. Kwa hiyo wali kama walikuwa wameungana tayari, na promise ni kwamba mimi nikifa ile kijana sasa ndo ataendelea kubaki pale. Wale wahe wanaoana tu ndugu kwa ndugu ndo ilivyo eh, mtoto wa mjomba na washangazi wanaoana mpaka leo. Kaongelea shemeji yangu mimi, mke wake ni, ni mtoto wa dada yake, ni, ni mtoto wa shangazi yake mm. leo ukimwangalia mke wangu mimi mama yake ameenda kuzaa na kaka yake ambao ni, ni, ni mtoto wa shangazi yake, ndio amezaliwa mke wangu mimi, ndio kazaliwa na, na, na mjomba wake eh. Kwa hiyo ilinichukua ngumu kuja kufahamu kwamba wakoje kwa hiyo yule pale alikuwa anajua yeye ndo ameandaliwa kukurithi sasa. Ehe, eh, alishaandaliwa kunirithi sasa. Kwamba bwana wewe ushakubali kupiga hii kazi wewe mwanamke, sisi tutakupa huyu hapa, tutakuwa naye. Lakini yule kama akiwa ni mtoto wa marehemu dada yake, na maana huyu yupo na mama yake mdogo. Eh, mama yake mdogo kabisa. Yaani mheshimiwa, mimi hata kama naweza nikapiga simu sasa nimpigie simu mtu hapa ambaye yuko hewani anajua story hii. Akupata kidogo tu kwa story, atakwambia bwana wewe kijana unaongea naye kapitia wakati mgumu sana. Sisi tulisi atakuwa chizi. Wengi walijua mimi nitakufa, aidha nitaokota makopo kabisa mm. kwa mambo ambayo yamenitokea kwenye maisha sawa baada ya kumfumania naye akakimbia mwisho wa siku ulikuja kubahatika pengine kuzungumza naye huyo kijana aliyekuwa badala yako na nini ambacho kiliendelea ile kesi ikaja ikaishaje mm, kweli kabisa mtangazaji yule kijana alikuwa amekimbia mm. na mke wangu alikuja akanikimbia mm lakini wote hawakuonekana. Mke wangu alivyokuja kurudi mm. kijana naye kama baada ya miezi miwili akaja akarudi au ku doubt pale kijijini. Ngoja nikuelekeze, nilipata hasira sana mm. nilivyosikia amerudi yule kijana mm. na mke wangu yuko pale pale kwangu mm. Uh, ah, mimi nilibidi nianze kumtafuta mm. Kwa siku hiyo nilivyoambiwa bwana amerudi yuko sehemu fulani, nikafika nyumbani pale nikamwambia wanangu, sawa, ngoja niende dukani, niende dukani nikanunulie vitu fulani. Taarifa nilikuwa na mtu wa karibu mm. Kwa nikamkuta kijana amekaa na wenzie, nilimvamia mm. Kwa kweli nilimpiga nikamuumiza mm ilikuwa ni vurumai moja kubwa sana, hatua ambayo iliyopelekea yule kijana kile kijiji akihame mazima mpaka sasa. Kama atakuwa amerudi baada ya mimi kuondoka mm. nilimkamata yule kijana kwa sababu nilisema hivi, jamani, mimi ile kijana wenu tukae chini tuelewane tu kama wana familia, na kama mnaweza basi mnilipe tu hata nusu hasara sababu mm. nimepata hasara kubwa sana kwangu mimi kugharamia matibabu ya mwanangu ambaye tayari ameshaathirika na umwa Sawa bwana. Haya vile vile kutokea ugomvi nyumbani kwangu na mpigana mke wangu tunaenda tunaenda tunaenda kwa, kwa mjumbe na toa hela na umwa na mpeleka sababu kumbe nampiga kwa tukio ambalo alifanya mwenyewe. Sawa bwana. Kwa hiyo jamani, haya mambo yalikuwa yakifanyika nyewe nyewe mnaona. Kwa hiyo kijana wako kwanza kabla ya kumkafumania nishatoa taarifa mapema. Mm. Ehe, jamani eh, mimi naombeni pamoja sio jazariwa hapa. Niheshimike. Ni, ni, ni, ni, mm. kama hiki kitendo kipo kwa sababu kinaongeleka. Na kwa nini ongeleke wewe na huyu kijana? Mm. Kama kinaongeleka basi fanyia huko kwangu sitaki nimuone mtu. Mm. Kwa hiyo nilifikia mimi sehemu ni kikao cha kwanza nilishagaita kabla sijafumania baba yake mzazi na yule kijana, mwenyekiti wa kitongoji na mwenyekiti wa shina kipindi hicho na mke wangu na mama mke wangu. Mke wangu analia anasema sio kweli. Unaona analia tu. Sio kweli. Kwa kumfumania. Mm. Kwamba hilo tukio lifanye kabla sijamfumania alikuwa Mm. Tukio lisho lishakuwa limeshapamba moto linajulikana. Mm. Kwa hiyo nikajaribu kumweka sawa mama, nini aibu kwani anafanyia hivyo? mm. lakini hakuweza kusikia mpaka kuja kufikia siku kuja kumfumania mm. hivyo mimi nikaweka hasira kubwa sana yule kijana, kwa sababu taarifa nzima alikuwa anaijua kwamba mimi sikutaka yeye aliyofanya mahusiano na mke wa mm. na mke wangu. Hivyo mimi kweli nilivyomkamata, kwa kweli nilimwadhibu. Pasingekuwa na watu wa kutosha, huenda ningepata kesi ya kumuumiza yeye zaidi mm. Ehe, kupitia nafasi waliungana wali tena, kwa sababu mimi kule ni wananiita mgenzi mm. Ehe, huyu anafanya nini mgenzi huyu? Sasa bwana. Kwa hiyo waliamua kuchechamaa vijana kihehe, watanipiga mapanga, tutakuua wewe, kama hivi haiwezekani kwenye haki yangu. Huyu kama mjamondoa hapa, mimi na yeye hapa, mimi najua niko nyumbani kwa Tanzania, wala mtishi mm. Naona bwana kule kijana ile ilibidi akimbie moja kwa moja pale kijijini kwa muda wote ambao nimekaa alikimbilia Ilula. Lakini Mungu bwana wa ajabu, yule kijana kule Ilula hakuweza kuishi vizuri, alipata ajali, kavunjika mguu mara mbili na mkono. Mm. E, eh, ni mwacha tayari ni mlemavu, ila sijai kuonana naye. Taarifa hizi zilizagaa mpaka alipoenda kulazwa hospitalini, ikaa ni hivyo. Kuna muda gani tangu mkeo kukimbia Umesema ilipita kama miaka mingapi? tangu akukimbie mara ya mwisho sasa yeah, baada ya, ya wewe kuchukua hati na nini? Yeah, yeah, ni kama miaka minne kwa sababu ukiangalia mwaka 2017 mm. mpaka mm. mwaka 2021 ndio nilikuja kuonana naye kama miaka mitano kama miaka mitano elfu mbili kumi na saba kumi na saba eh, ni miaka uni wa sita eh, huu mwaka wa sita huu mwaka wa sita kwa kipindi chote hicho mm. pale kijijini ulikaa miaka mingapi umeondoka elfu mbili na ishirini na moja elfu mbili kumi na saba umekaa almost miaka minne Eh, sawa yeah. umekaa almost miaka minne pale mm. ulikuwa ukiishije ulikuwa ukiwa na mpango wa familia nyingine wakati huo watoto wako umesema walikuwa hawapo kwa sababu mm. aliwatorosha maisha yako mtu ambaye kazoea kupikiwa mm. kazoea ana mke ambaye alimuoa kwa ndoa Ndiyo. kuna kitu kinakuwa kimepungua pale hali ilikuwaje hali ilikuwa ni ngumu kwangu na nilitamani kuoa na kuna baadhi ya watu wanasema vitafuta jiko weka ndani mm. sababu huyu kakimbia mwenyewe mm. lakini nilifikiria kwamba mi pale kuoa tena itakuwa ni vigumu mm. kwa sababu pale nipo kijijini katika kijiji cha wale kina mama ni kwao pale, wanaweza kaniulia hata ule mke wangu nitakao kuweza kumwoa mpya. Akili hiyo mimi ni moja kwa moja mm. kwamba hata maisha yangu kwa vizuri ambapo nitakuwa na maadui Mm. Tatafutaje mimi maisha hapa tayari? Na ukiangalia sehemu kubwa ni ya ndugu wa huyu mwanamke. Mm. Kwa hata kama nitaoa mwanamke mwingine nitakaa naye hapa mimi watatuwinda tu, kuna siku tukuja kufanyia jambo lolote ambalo sio zuri, mm. sio zuri. Kwa mimi ilibidi tu niachane na hiyo hali, nyumba yangu nikaitelekeza, nikakimbilia tu mjini, sasa nikawa naishi tu mitaani. Mm. Ehe, kuhusu ndoto ya mwanamke mm. sikutamani kabisa, mpaka leo ninavyoniona sijaifikiria, sitamani. Huwa na, nawaza mambo mengi sana mm. Ehe. kwamba yani nimekuwa kama vile mwoga, nimekuwa kama vile mwoga mm. kwamba ehe, nimekuwa mwoga. Ukiangalia unakuta, unajua maisha ni imani mm. Ukimpata mwanamke ambaye ana imani unaweza ukasonga kiurahisi, lakini kama bahati mbaya ukuta mwanamke ambaye hana imani Mm. yani kukatili wewe ni swala ni muda mfupi sana kukaribia maisha. Kwa mimi nimefika sehemu nikawa mwoga tu na nikiangalia baba yangu alishaniahidi kwa mwanangu kuwa makini kuhusiana na familia hizi. Mm. Naona. Kwa hiyo akili ndio baki mpaka sasa niko nayo kwamba hapana na, na, hasa nikipenda tamweka wapi blaza? Mm. Nitampa nini blaza kipindi hiki? Mm. Bado nipo na wakati mgumu nahitaji tu msaada tu nipata hata angalau tu mm, eneo niwajengee tu angalau nyumba watu wangu kwamba hata angalau upate pa kukaa tu mm. Eh, bado sijafikia kwenye nafasi hiyo. Kwa hiyo sina uwezo kusema sasa nitapata mwanamke mwingine. Kwa kipindi chote ambacho uliishi pale kabla ya kuondoka, unakaribia kuondoka sasa, uli, ulifanikiwa kurudisha pengine mahusiano mazuri na familia upande wa wakwe au iliishaje? kwa kweli katika familia upande wake mahusiano sio mazuri mm. sio mazuri kabisa yameendelea kushika kasi mpaka kwa watoto wangu sasa hivi mahusiano na baadhi ya familia ya mke wangu kwa mfano mama mkubwa bibi yao sio mazuri kabisa mm. hawapendani watoto wenyewe kabisa hawampendi bibi yao raivu na yeye pia bibi yao hawapendi raivu mpaka imefika sehemu wanajua kabisa kwamba hapa kuna moja mbili tatu aliyokuwa anayafanya mkewe nyuma ya pazia Naam. Ukufika hatua ukaamua kusema ngoja nikacheki masuala ya kiafya pengine nishafikia hizo stage imefikia stage hizo imeenda kucheki kiafya na mshukuru Mwenyezi Mungu kiafya niko vizuri mm. ya na hata mwaka huu pia tuliomaliza katikati hapa time tena tunakwenda kwenda kupima tena kujiangalia nikoje mm. kwa sababu mapito yalikuwa ni mengi sana mm. na tenyewe penyewe nimekuta niko vizuri mm. na mshukuru Mwenyezi Mungu katika masuala ya maradhi ya staili hiyo Mungu bado ananilinda siku ambayo unakutana naye hiyo tarehe nne ya mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na tatu ambayo umeitaja moment ya kwanza katika kuonana kwenu ukizingatia matukio yote yamepita katikati mwaka unakwenda wa sita natamani kujua ilikuwaje hii ilikuwa ni ngumu na kilichopelekea mpaka nikutana naye ni mtoto wetu wa kiume mm. e, yule mtoto wetu anacheza mpira kwa hiyo alienda mazoezini akatokea na ugomvi mm. akapigwa na baba wa rafiki yake mm. sijui rafiki yake alikosea huko nyumbani, akaungana na rafiki yake wakawa pamoja. Kwa hiyo jamaa alipofika akuchagua, aligonga wote mm. <clears throat> kuonekana yule mtoto wetu kaonelewa mm. tena akapigwa vizuri. Kwa hiyo mwanamke aliomba simu kunipigia mimi tuende kwenye kesi pale mm. kama mzaba kama baba bibi niwepo mm. kweli nikutana naye pale yule mama anipigia simu huko wapi? Yeye anatokea Mbezi, mimi natokea Mbweni. Mm. Kaambia ah, mimi shafushuka hapa Dawasco. Eh, na mimi nimeshuka hapa, mbona sikuoni? kweli nilimuona yeye katangulia kwa mbele, mimi nipo kwa nyuma mm. Kweli mdugu mtangazaji, pale mimi niliona nimebanwa Haji ndogo ya mkojo kabisa, amenikamata yaani niliona kabisa Haji ya mkojo umenibana, nikabidi nikwepe njia, niingie pembeni kwanza, pembeni ya fence nipunguze Haji ya mkojo, kwamba hata huyu mwanamke naongea naye nini sasa sasa hivi. Yaani wakati huo ni nini kwenye moyo? Yaani moyo tumeshuka pipo pipo, kwanza amebadilika, ame, ame, ame, marasta nini, kawaje ukashaingia kwenye mfumo ni ule zigzag, kwa sababu mtu unajua mtu ambaye yani, yani mtu ambaye anaenda tu na, na, na muda wote anaotaka yani ni mtu ambaye yani hayupo sahihi yani akiingiza kwenye mtindo huo anaenda mm. hajui kuchagua unaona bwana mm. kumcheki hivi kwa sababu ule unaongea naye afu ni katili mkubwa sana ah, akaona huyu mtu tayari kashaingia kinyongo akaanza kutangulia na anapandisha anaelekea kule juu mm. inabidi mimi ikabidi mimi nimuite kama mama vipi sababu bwana nikimbia mimi naona umeingia tu pembeni vipi? kambe bwana, samani nilikuwa napunguza kidogo mwenzio maji hapa. Mm. Ehe, safari ndefu. Ah, sawa. Vipi? Maisha anasemaje? Kambe anamshukuru Mwenyezi Mungu tukawa tumeongoza sana tunaenda. Mm. Ni ngumu sana kuongea na mtu kiuhakika, yani kana naona kama maajabu sio maajabu, mm. lakini ndio tukawa tuko vile anaongea nini maneno ya kwanza baada ya maisha yanaendaje? Maisha yanaendaje? Nasikia tu mwenzangu upo hapa Mbweni siku hizi, watoto wananiambia unakuja unaletea, na mimi hujai kunitafuta hata kunipigia simu utaki, hata kuja huko Mbezi utaki. Ni sasa mimi nakuja wapi mwenzangu, wakati wewe una mume? Unaona? Akasema mimi bwana mume nimeshaachana naye, siko naye siku hizi na nini, nikamwambia ah, basi sawa, hamna shida, yote tumepita kwa sababu bwana mimi mimi mimi naomba tuliachana. Mm. Mm, mm akaniangalia afikosha macho chini. Uzuri safari yetu tulikuwa tunaenda kufika kwa mjumbe ambapo tunakaa pale sasa kwa ajili ya kutafuta kusubiri wale, wale watu kwa ajili ya kesi ya mtoto wetu. Mm. Tulibaki na yule mke wangu pale kwa muda mrefu. Baada ya kumaliza ile kesi, jamaa akakiri makosa kwamba amekosea. Mm. Mke wangu alikuwa na hela kidogo, aliomba tukae sehemu tupige story mm. na wale watu. Tulifika pale tukakaa yeye akaagiza bia safari mm. na mimi akaniambia unakunywa vinywaji gani mm. nikamwambia mimi nakunywa soda Mm. Pombe unywi? Nikamwambia mimi sina unajua matatizo yangu pombe kinywaji inanisumbua uaga tangu vile vile mpaka leo pombe sipendi kunywa. Mm. Akasema ah bwana kunywa tabia mbili tatu bwana mimi nakumbuka sana baba watoto wangu. Nikamwambia wewe usijali wewe kunywa bia. Mm. Kwa alikunywa alikunywa pale mimi naendelea kupiga masoda yangu naagiza machips na kula nini tupige story na watoto tuko nao pale. Mwisho wa muda kalewa mm. akalazimisha tutoke naye tuende kule nakoishi mimi mm. nikamkatalia Mm -hmm. nikamwambia hapana, sasa ni muda mbaya, sio rahisi kujua nikokaa mimi. Mm. Kama ukitaka tafuta siku utamchukua mtoto utakuleta. Mm. Ehe. Na mimi mwenzio sina makazi maalum, leo niko hapa, kesho niko huko. Mm. Ehe kwa hiyo sio rahisi. Ndivyo hivyo, nilikutana naye kweli. Alipolewa hakuna chochote ambacho pengine aliongea cha majuto au cha cha siri yake cha chochote cha aina yote. Mwanamke huyo anakaa ni mkomavu, na mtu aliweza bila kufanya kitu kibaya akishinda, huwa moyo tu unajisuta wenyewe mm. Hajaniambia juto lolote kwenye maisha yake mm. ila tu zaidi ya kusema kwamba maisha ni magumu, nashukuru tu Mungu kwa sababu umekuja sasa hivi unanisaidia watoto mimi naomba tu Mungu akusaidia kufungulia na upate angalau njia, kwa sababu da watoto nilikuwa naangaika nao sana na dada hapa, lakini sasa hivi naambiwa unawaletea unga, nawaletea nini. Hilo mimi nashukuru Mungu. Ehe, naona bwana, kwani huko mbona unaishi na nani? Kama inawezekana basi tukae pamoja. Nikamwambia hivi, kaa pamoja na wewe bado sana Ehe, ila tu nikipata eneo la kutundia tutakaa. Kwa hiyo uko tayari kukaa? Hapana, siko tayari. Mimi naamua tu katika nafasi hiyo kwamba ajue mimi sina chuki na yeye tukae tukizalendo kwamba hata tatizo la mtoto likitokea haraka anijulisha mapema. Nataka tu tuo tunapeana mawasiliano kwa ajili ya watoto. Mm. Ila kwamba mimi yeye nitakaa naye pamoja. Mm. Kaka ni mambo magumu alionifanyia dada. Ni mazito. Yanahitaji moyo tu na bila Mungu ubaki. Kwa hiyo na kulewa hakujisahau akaongea chochote nje ya uh, unavyojua wenzetu bwana ni kama watoto wadogo. Yaani huwa anasahau kila kitu alichokifanya hapo nyuma. Mm. Yeye anachoona anakuwa kama vile mpya. Naona bwana aliona kama ni mpya, anatamani kunibusu, kunikumbatia, ni katika mazingira ambayo sio sio so rafiki kabisa. Mm. Na mimi namuogopa, naanza kushinda kwa wasiwasi. Mm. Naona kwa kweli moyo wangu ulisharibika, yani hauna usubutu wa yeye kumwamini au kupata hisia za namna gani nitaishi naye. Mm. Ya nimekuwa mbovu wa namna hiyo kwake yeye kutokana na yote hayo uliyoyapitia yote uliishia tu kwa waganga ukuwahi kujaribu katika maeneo ya ibada kwa mujibu wa imani yako nimeenda huko sahihi da asante sana nimeenda mimi mpaka msikitini mm. nimeenda kupigiwa dua mm. nimeenda kwa, kwa ustazi mmoja kule ni ratibu kupitia dua za kiislamu mm. na pia alijaribu kunisaidia nimepita pita sehemu nyingi lakini na wao wakijaribu kuchambua wanakuta ni mazingira yale tu ya kuharibiwa kutokana na sistemu ya familia yangu mm. mm. kwamba si tu kwamba nitumie tu dawa sana endelee kuoga naendelea kunywa dawa kwa sababu kuna vitu vingi nilifanyiwa mm. Ehe. na wale wale ndugu zangu hawakuwa watu wazuri, na ule ukoo kwa ujumla una historia kubwa sana kwenye maisha ya watu mm. kubwa sana. Ni ukoo mmoja ambao sikuwa na ufahamu, lakini una historia nene ambayo ina, ina wasiwasi mwingi kwenye kuishi mm. mm. Sawa, mpaka sasa kwa yote ambayo umeyapitia, ndio kitu gani ambacho umekigundua na ambacho umejifunza? Mimi nilichojifunza kwa, kwa upande wangu mimi na kwa usia wa Tanzania wenzangu mm. tupende kuwasikiza watu wakubwa. Wazazi ni, ni, ni, ni, ni fahari yetu mm. Mzazi anapokuambia jambo hana nia mbaya mm. ni kwamba anakupenda, anaona mwanayo unapoenda kwenye majuto anaumia na yeye. Ina maana mimi pindi kama babangu angeashuhudia ambayo amenikuta mama yangu, huenda wale wangekufa kuliko mimi. Mm. Naona mm. Eh? tupende kusikiza watu wakubwa. Mtu anapokuambia jambo msikilize, ujua na maana. Unaona, usizani kwamba labda amekutamani au anakuonea wivu kwa unachokifanya. Amna, jaribu kuangalia kwa upande mwingine. Mimi najutia sana, ningemsiza baba, huenda haya yasingetokea kwangu. mm. Ehe. Unaona, kwa hiyo Watanzania wenzangu tu, kidogo tu waelewa katika wazazi wetu wanaotulea mm. tuwasikilize sana, kwa sababu wao ndio njia ya maisha yetu sisi. mm. Mzazi sidhani kama anaweza akapenda mwanae abadilike au aharibike, hawezi kupenda. Kwa hiyo atakulilia ili akuongoze. Kwa hiyo mimi nililiwa, lakini sikusikia. Baba alifariki, mama alibaki. Mama anaendeleaje? Mama yangu namshukuru Mwenyezi Mungu kidogo anaendelea vizuri, lakini bado mm. hali yake sio sana. Sasa hivi ndio kazidi kuwa kidogo hali nitete zaidi, kwa sababu katika ile homa yake ana homa nyingine ya kuvimba shavu, kama jicho moja sasa hivi alionekani tena limevimba limevimba na mimi hapa nilipo nina muda sijaenda nyumbani Tabora mm. kutokana mm. na maisha yalivyokuwa taiti mm. na tumatuma tu 10000 kumi elfu kumi na tena nafuu nilivyokuja Dar es Salaam mama yangu kidogo sasa hivi nawasiliana naye mm. lakini hapo wakati niko Iringa nilimpoteza kabisa mama zaidi ya miaka kama mitatu minne anajua ambayo alikusimu mama nilimpa maelekezo nilimpa maelekezo aliyaona, naye alisikitika sana, na kwa sababu mama yangu aishi na baba yangu na mume mwingine ambao kawazaa dogo zangu kule mm. mimi ni kijana tu ambaye nimezaliwa nimezaliwa wa kwanza katika familia yangu ile mm. mama yangu pia kaolewa na mume mwingine akazaa dogo zangu wengine kule, kwa mimi ni mtu ambaye nimebaki kama dumu mm. naone, lakini familia ya mama yangu kule maisha yake ni magumu, hata wale wadogo zangu bado maisha yao ni magumu, wa hawana muda wa kumjali sana mama yangu. Mama yangu mimi kila jambo lazima nitafute mimi mm. kila jambo lazima. Uvimbe unamsumbua unasababishwa na kitu gani? Ule uvimbe msimamo wangu sielewi. anasema wengine wanasema sio anatakiwa afanyie sio operation ya kwenye meno, kwenye shavu huku, kwenye taya. Mm. Maana umekuwa ni muda mrefu. Picha yake ninayo hapo. Ukimwangalia katuna hivi ninayo picha yake hapo. Mm. <laughs> Unaona bwana. Mm. Na saizi anachokililia mimi ni mimi kwenda nyumbani Tabora. Mm. Na muda tangia mwaka 2006 mm. 16 mm. sijaenda mimi mpaka sasa bwana, Natamani niende lakini nakosa nauri, mm. sina uwezo wa kipesa. Ela nikipata kidogo kama ni elfu hamsini, elfu thelathini, hiyo yatumike kuangalia watoto, mimi mwenyewe kidogo na mama nimtumie. Ulivyo kwa hayo yote ambayo umeyafanya na unavyofanya sasa hivi na kupambana kwako kote, njia unayoitumia kujiingizia kipato ni njia gani? Njia inayotumia mimi ninatengeneza kacha mm. natengeneza kacha za mianzi na uchukua mwanzi na uchonga ninaopika kwa marangi tofauti tofauti, wakati mwingine hata nisiupike, naenda kununua shanga Kariakoo pale mm. na, na, na, natunga natoa kacha, naendelea kuuza mtaani huku nikipiga marimba, ndo napata riziki mm. E, nina kimgoma hapo niko nacho hicho, huwa nakipigapiga mtaani. Nina kipaji pia cha uimbaji mm. E, ila tu inanisaidia sana sababu nikipiga watu wanafurahi, wananichangia mia mbili, mia tano, elfu moja huku naendelea kuwauzia kacha, napata riziki kwa steli hiyo kidogo kidogo inanifanya kidogo naendelea kubaki mjini hapa mm. na kuendelea kuishi. Culture zinalipa kache zinalipa. System kubwa, shida kubwa ni mtaji tu mm. lakini kache zinalipa. Kama tunapata msaada, nasaidiwa sehemu ya kufanyia biashara pazuri mm. na utulivu wa kutosha, afu nikapewa hata mtaji mm. wa kununulia mashanga na mawatili ambayo nitaji kwenye kazi yangu mm. ni maisha mtaji kama kiasi gani unaweza kuhitajika kukuinua kwa kuanzia? Kuanzia mimi kama naweza nikapata kama shilingi laki sita hivi mm. itanifaa kwa sababu kama nitaweza kuchukua shanga za laki tatu mm. nikaweza kuchukua mshipi za laki moja mm. na nikapata sehemu ya kutulia kufanya biashara yangu. yani kwa kweli nitoka nimepiga hatua moja kubwa sana. Ninaweza kana kufanya biashara nikaweza kununua hata kiwanja kadogo kadogo. Kweli? E, kama anapata tu shanga za kwanza laki tatu mpaka laki nne mm. shanga tu mm. basi bro, na maana mtu atoka kaninyonyoka sehemu kubwa sana. Kafuna sasa hivi msimu wa shule wa kufungua ndio nimechoka, ni hatari Yaani hapa nilipo nina, nina baadhi ya vitu niko navyo hapa, shanga hizo kati nazozitengeneza mm. naona na kuna watu wamenipa oda, tuletee DMD, tunapenda kazi yako, nimetengeneza kwa mfumo huu sababu sina material mm. hii hapa ni kacha ya kuvaa shingoni naona hii hapa kuna mtu pia aliniagiza kwamba nimpelekee hii, naenda kumuuzia shilingi elfu saba mm. Ehe, naona hii naivaa kwa stili hii, anaivaa kwa stili hiyo mtu, lakini yeye tishini yake ilikuwa atakaivaa hivi yule jamaa mm. au sio? Lakini kuna hii hapa nyingine hivi ndo tension hmm. yake, anatamani kwenda kuivaa hivi kama jinsi unavyoiona. Sasa kuna za mikononi zipo hapa kama unavyoziona. Mm. Na, na kwa upande wa dada kama anahitaji hereni, hereni zake ndio kwenye hii kacha tengeneza hapa, hereni zake ndio hizi hizi, pitia miti miti tu mm. ya nachukua miti naikatakata naitoboa na nazalisha napata kazi kama hiyo. Hata hii pia unavyoiona hapa ni miti, unaona eh, ambayo natumia kutengeneza kacha hizi. Hii yote ni miti natengeneza kacha za mimi. Kama zimetengenezwa na mashine. Unaweza kaisi mashine lakini ni mimi mwenyewe ni mimi mwenyewe. Naweza kuishi mashine lakini mimi mwenyewe. Ehe, nafunga kupitia mishipi hizi za kike eh, hizi hizi za kike wanavaa wanawake kike nyembamba au nyembamba nyembamba hizi, lakini hata vijana pia wanapenda kuvaa. Wakati mwingine unakuta mimi napenda nivae nyembamba kama hiyo, unaona rangi mm. eh, wanavaa vijana, unaona mm. kwa mfano hapa wewe, unaona kwa mkono huu, hebu fanye hivi, sorry, unajua bwana, hizi ni kazi, unacheki jinsi ukijaribu kuangalia hapa mkono wako kasha yako ilivyokaa, unaona ni uhalisia kabili mm. Ehe, kija kwenye hii green hivi vinyota, unaona wakifanya hivi unaiona mm. kazi hasa zinatengeneza, kutaka seti nzima unaipata, ukitaka rangi kijani, kutaka zambarawe nafanya mm. E, riziki zinapatikana, watu wanapenda kacha, sipokuwa sasa shida, sina uwezo wa kuwa na vifaa vingi mm. vya kumtosheza eh, hiyo mm. hiyo baki Mhm. <laughs> Mhm. Sasa hizi gharama zake zinakuwaje? Gharama zake hizi bwana Ah, okay. <laughs> ni nzuri kwa sababu na rangi pia nzuri bwana mtangazaji. Na rangi nzuri. Zake Gharama zake tumeshajaribu. Aha. kwenye kuongea tu. Eh, kwenye kuongea sawa. Hii niko uvae sasa ndugu yangu na wewe Angalau kusema bwana nilikuwa na bwana DMD kweli hapa nauza eh? shilingi 4000. Mm. Mpaka 3000 anaiva kama jinsi ilivyo. Mm. Hii pia anavyoona hapa ilipo bei yake hii ni shilingi 3000. Mm. Mpaka 2000 na muuzia mtu. Mm. Ehe. Akitaka seti yake anaipata kwa shilingi 10000 mpaka 12000. Mm. na Anaipata ireni anaipata ireni kama mfano mwanamke anaivaa ireni mkononi, anaivaa katikati, afu anapata ya kumwaga mm. e, kama hivi kujaribu kuangalia nikitoa hii huko mimi hivi unakuta kama nikishavaa hivi hii inaendana na hii naona nilivyokaa mm. basi unakuta mwingine anapenda kuvaa hivi dabo au mwanamke anapenda kuvaa hivi ya kwanza na ya pili na ereni yake na mkononi mm. na watengenezea naona bwana wanaipenda sana kacha ya DMD ya, ya, ya, ya miti ndio ufanisi wangu ulipo na kupigapiga kimarimba Shida ni mtaji tu ndio unaonifanya mimi naendelea kuishi maisha yake. Ni kazi kama nikishaitoa nikipita mtaani watu wananunua, mm. wananipa hela na wanatamani wengine nifungue ofisi. Mm. Kwamba wao wananikuta sehemu maalum ninunue simu kubwa, nitupie mm. mtandaoni bize zangu wazione. Mm. Lakini nashindwa kwa sababu sina kipato. Ila ujuzi ninao ndo kama wao unaofanya. Mhm. Mm -hmm. Eh, kaka. Sababu hiki ni kiwanda hiki. Naam. Eh, lakini shida mtaji sina sina ujanja wao Nikipata elfu kumi na naenda kununua shanga kinani kimoja kile shilingi elfu tano kikibuda kadogo dogo kale. Na nikinunua vivili vile nakaa nyumbani wiki mbili nitengeneza vikacha vyangu najiungia napata hela kula na wengine wanaanza kunifuata mpaka nyumbani bana mm. DMD fungua kiwanda bana fungua sehemu weke bidhaa zako nashindwa unajilei unajisahau mno kumbe sina uwezo Mm. Mm, sina uwezo wa kununua. Yaani hata kumiliki shilingi laki moja mimi kwangu ni mtihani. Kwamba hata kama leo na ndoto kupata shilingi laki moja papo. Mm najua kabisa naenda kununua shanga zangu za elfu hamsini mm. mbona naishi kwa furaha najua kabisa ili ndani ya miezi miwili mitatu mm. wanangu yani kila kitu kinakaa vizuri watakula watashiba safi na hela naipata kila mama anakuita na mama ananiita mama ananiita na nashindwa namna kutoka hapa Dar es Salaam kwa sababu sina uwezo ni hivi ninatajabu kuangalia kule Linga kama kunitapata mtu anisaidie niuze hata kwa bei ya sala shamba hata kwa laki sita tuweka moja ili niende nyumbani nikamwone mama huenda mwingine anaweza kanikalia vizuri Mm. Ehe, yani mimi mama yangu sasa hivi imekuwa ni tatizo, nawaza sana. Hata yeye kule hana raha mama. Analia mara nyingi sana kunifikia mimi mwanaye. Mm. Lakini najaribu kueleza wadogo zangu hali halisi naonikuta huku na wao kwa sababu ni vijana wa kiume. Mm. Wanasema mama kweli kaka anapenda lakini ndio hivyo. Na kwa sababu mamangu ananijua mimi ni mtu ambaye na, na, ni mtu kujitoa sana. Mm. Kwenye shida mamangu mimi ni bora nisile. Mm. Nimkimbilia mama kwa sababu ndio ndo baki naye sasa. Lakini kuna muda nashindwa hata kumsaidia, yani nabaki da nawaza yani. Kwa hiyo kuna vitu vingi vinalishinda, zidi kuzaraurika na vitu vingine kuharibika, na watoto kama hivyo wamekuwa wakubwa, wanazidi kukua, wanataka msaada wangu mimi. Nyumbani kula wajui wazazi, na napitia na wakati mgumu sana. Kwa hiyo tuseme sasa hivi ambacho unakiangalia cha kwanza ni nauli ya kwenda kumwona mama, cha eh, pili mtaji. Cha pili mtaji. Yaani nikipata nauli nikamwone mama, mm. cha pili mtaji. Nita, na nitafurahi sana kama nitamwona mama na nitafika kwa mama kwa sababu najua da nitafanya kazi kwa utulivu hata kama nitapata mtaji wangu mm. tafanikiwa ni yaani mbali, kwa sababu naweza kupata mtaji saizi mm. hata nikafanya kitu kisiende mm. kwa sababu mm. kwa sababu ya kumwaza mama kwanza, nibidi kwanza nikamwone mama mm. kisha toka kumwona mama basi nikirudi zangu kitulia hapa, nikishanunua kama shanga zangu kama za laki moja shilingi nipate hela mm. kaka, mimi nitafanya kazi, niko tayari kufanya kazi na mtu yote hata kama awekeze hela yake kwangu na tupeane mikataba mm. Ah, sio kwa kusaidiwa, yani kwa eh, kikazi, yani kikazi mm niko tayari yani mimi niko tayari kwa stilio yaani tayari mtu kunisaidia kwamba bana mnamsaidia huyu kijana kwa hatua fulani nitamshukuru na mimi najua atanufaika kwa vyote lazima anufaike mm. na kama anaweza mfungue ah, tu kabisa na kisehemu kwa sababu wewe utakaa tufanye kazi zako kutengeneza mzigo wako hela hii hapa leta biashara hapa mm. mimi nitafanya na atafly mwenyewe mpaka kuja kuamini kwanza Sawa, kama mama anabahatika kutazama mahojiano haya, unamwambia nini na ndugu zako wengine, lakini upande wa familia ya, ya wakwe zako, pamoja na yote yaliyotokea, Mwenyezi Mungu kwa kuweka hai. Mm. Wanasemaga yaliopita si ndwele, tugange yajayo. Huo ni msemo wangu kuweka katikati hapo, lakini wewe no. kwa wote, upande wa familia yako mama, upande wa wakwe na hata mkeo pengine kuna vitu ambavyo alikuwa anajua huvijui, lakini unavijua ndio umeviongea leo, pengine mm. kaja kujua kumbe ulikuwa unajua na hili na hili naam unamwambia nini kuanzia mkeo, mama yako na upande wa wakwe na wote waliokusaidia vile? Kwanza niseme kwamba namshukuru Mungu kuniweka salama mpaka sasa, kunipambania kwa hatua ambazo nimezipitia. Upande wa mangu kama nasikia mahojiano haya, hawa ndugu zangu waniombee tu Mungu anisaidie niendelee kuungana na Tanzania wenzangu vizuri mm. -hmm. kwa sababu sina nia mbaya kwamba nimejilowea nimejisahau nyumbani, wanafikiri wananitambua vizuri mm. -hmm. nawapenda ndugu zangu, nikifanikiwa basi niko jirani na wao. Haya, katika upande wa familia ya mke wangu mimi mimi wale shakuwa ndugu zangu mm. nimeza nao watoto wengi mm. na watoto wanne pale mimi wa kiume wawili na wa kike wawili mm. hivyo kujinasua kwenye mtego wa kutokuwa ndugu sio rahisi mm. mimi wao nawapenda sana brother ni familia yangu Mungu anisamee na wasamee wao kwa ambao yametupitia katika maisha yetu mm. kwa sababu huenda walikuwa hawajui nini watakuja kukutana nacho mm. naona bwana mimi nawapenda na mama mkwe wangu nampenda shemeji yangu nampenda, na ndugu zangu wote katika upande wa mke wangu mimi nawapenda na waheshimu. Hata mke wangu mimi nampenda na mheshimu. Tutaishi naye kama mama, kama kama kama ndugu mwingine. Mm. Eh, lakini sio kwa wana tutabaki hivyo kama wanafamilia. Shida zao mimi nitaenda. Mm. Tasimama pale kama nilivyo. Eh, kushirikiana kwa kila jambo. Mm. Kwa kwani ningekuwa nalia na, na, na nia mbaya mtangazaji, mimi hata hapa nisingefika kwenye kipindi hiki hapa mm. ehe, nisingefika na wala alipati msingesikiaga. Huenda mimi ningeamua kumalizana na mke wangu kwa mimi nikamalizana kabisa huko moja kwa moja, lakini kwa sababu nampenda Mungu mm. bana, Mungu nisamee kwa yote. Mimi ni binadamu na yeye ni binadamu. Mimi nawapenda mtangazaji, nawapenda, sina kinyongo nao kabisa, hata kivyovyote vile sina kinyongo mm. Eh, naomba tu Mungu anifungulie tu baraka zangu watakuweza kunisaidia wanisaidie, tuungane nao na wengine wajifunze kupitia hii ambao nimepitia na mimi kama ndugu yao, kama mwanafamilia mwenzao mm. yeah. Sawa, mimi nikupe pole kama una cha mwisho cha kumalizia. Ya, cha mwisho mimi ninacho pia. Kama nilivyokuambia ndugu mtangazaji. Mm. Mimi ni, ni mwana sanaa. Mm. Kutengeneza kacha za asili. Nina marimbango hapa huwa napiga pia kidogo kimziki mm. na nini. Labda kuna mtu anaweza akatamani kunisupport kwa sehemu yoyote kwamba kama kwenye upande wa kacha anaweza akaona kufai. Mm. Anapenda mtu ambaye anafanya mziki. Mm. Anaweza kanisupport kwenye upande wa mziki mm. kwenye upande wa kacha anaweza kanisapoti mm. naona bwana. Kwa hiyo nitaka tu cha mwisho labda niwapigie ni, tu, tu, ni, ni, ni mziki fulani hivi wa Tanzania wenzangu, napiga live na marimba yangu ninayo. maisha yangu BMD uniambie kutokana na mapito niliyopitia, ndugu watazamaji, nimefanya mpaka ngoma mpaka nyimbo niliambiwa niimbe, unaona, kutokana na mambo yalionikutia nikajikuta tunaanza kufanya mziki kama hivyo ninavyoimba, japo kipaji hiki ninacho. Kwa hiyo nashukuru, asanteni. Sina la ziada mimi kwa mpaka tulipofikia, yeah. Kwa wewe ambaye unaifuatilia Tiki TV mm. kwa heshima na taadhima, kwa yeyote ambaye kaguswa na kisa cha brother hapa Mashaka